იმჭერდება. აჰა. აა ლაივი ჩავრთე. ეხლა გავაზიარებ ჩვენს ეკრანსაც და შეგვიძლია დავიწყოთ. მეგობრებო, კიდევ ერთხელ მოგესალმობით. დღეს ძალიან საინტერესო თემაზე გვექნება ლექცია, ეს არის ემოციების მართვა, სტრესი და ჯანმრთელობა. ქავტა ნინო გვაზავა წაგვიკითხავს აღნიშნულ და საჯარო ლექციის ფორმატში. ძალიან საინტერესო ლექციას და აა მოკლედ გისურვებთ ყველას დამატებას და დიდი მადლობა რომ ეს აქტიურად ესწრებით ჩვენს მიერ ორგანიზებულ ლექციებს. მე მჭირდება ზუსტად 1-2 წამი, უბრალოდ რომ გავაზიარო ეკრანი. აა ანუ Facebook-ზე ცაზიარებ ხო მეც დავინახავ. კი, კი, კი. აი ახლავე ჩაიხო. აჰა. მეც გავაზიარებ. აი გაზიარდა ეკარიც. ჰმმ, ძალიან კარგი, მიხარია. პრეზენტაციაც ატვირთე, ძალიან კარგი. მოდი მეც გავაზიარებ და დავიწყოთ. შეგვიძლია დავიწყოთ. ჰმმ. აა, მივესალმები ჩვენს აუდიტორიას, ძალიან სასიამოვნოა ჩემთვის თქვენთან შეხვედრა. წარგიდგენთ ჩვენ თავს, მეც ერთი ნახულობ. წარგიდგეთ, სანამ დავიწყებ ჩემ თავს, კეთილი იყოს თქვენი მოგზანება სლაიდის ჩას, ხო? მადლობა, ეკოს. აა მე ვარ პერსონალური კოუჩი, ასევე სპიკერი და კოუჩინგის საერთაშორისო ფედერაციის წევრი, ნინო გვაზავა. აა მიხარია თქვენთან შეხვედრა, ჩვენთვის ყოველთვის ძალიან მნიშვნელოვანი ახალ აუდიტორიასთან ურთიერთობა და პირველ რიგში რაც მინდა თქვა, ის არის რომ ძალიან მიყვარს ურთიერთობა, როდესაც არის კომუნიკაცია ორგვარი, ერთ პიროვნული არაფერი არ მიყვარს ცხოვრებაში და ამ შემთხვევაში ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ჩემი ჩვენი აუდიტორია წარმოდგენილი იყოს კონტაქტში დაგვსვას მაქსიმალურად შეკითხები შემოვიდეს ჩემთან კონტაქტში და მაქსიმალურად გამოიყენო შესაძლებლობები, ჩემ გაწაიღონ რაღაც ახალი, გაცნობიერონ რაღაც ახალი და მნიშვნელოვანი ცვლილებები მოახდინო საკუთარ ცხოვრებაში. აა მე ამისთვის მზად ვარ და აა მიხარია კიდევ ერთხელ თქვენთან შეხვედრა. აა შემდეგ სლაიდზე რომ გადახვიდეთ, აკო და თან მე გავაგზელებ თაკო ბოდიში ეკო თან გავაგრძელებ ლექციას. ძალიან მიყვარს დოჩანაშვილის სიტყვები, რომელიც რომელიც ასე ჟღერს, რომ ყოველი ნორმალური მოთხრობის საკითხვის შემდეგ ოდნავ უკეთესი ხდებ ხარ და ოდნავ უბრო ჭკვიანი, ვიდრე იყავი. აა და ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია და რაღაცა პოსტულატივით არის, რომ აი ჩემგან, როდესაც ადამიანები მიდიან ან ურთიერთობენ, აი რაღაც მნიშვნელოვანი წაიღონოთ, ნა უკეთესები გახდნენ, ცხოვრება სხვა თვალით, სხვა კუთხით შეხედონ და გააცნობიერონ მით უმეტეს დღეს ჩვენ გვაქვს ძალიან მნიშვნელოვანი თემა, რომელსაც ემოციების მართვა ქვია და თუნდაც იყოს ეს ამ შემთხვევაში იყოს ეს ემოციების მართვა, მათ დაეხმაროთ ცხოვრება აღიქვან სხვა კუთხით. დაკო შემდეგ სლაიდზეც რო გადახვიდე. აჰა ძალიან ახლა დავიწყოთ უკვე ჩვენი თემა. აა მინდა გითხრათ რომ მიხარია თქვენთან შეხვედრა. აა და დღეს როგორც უკვე ვთქვი, ჩვენი საუბრის თემა ემოციების მართვა. ანუ როგორ მართოთ ჩვენი ემოციები? და მადლობა კიდევ იმისათვის კიდევ ერთხელ იმისათვის რომ თქვენთვის არ არის სულ ერთი თქვენი ემოციები გმართავთ თქვენ თუ თქვენ იქნებით თქვენი ემოციების მართველი. აა მე მინდა გითხრათ ახლა რომ აა ვისაც სურს გამეცნოს, ვისაც შეუძლია კონტაქტზე გამოვიდეს და დახასიათოს საკუთარი თავი ან გამეცნოს უბრალოდ. აქვს სურვილი. აი მაშინ მე გააგეცნი. ხელს იწევს ხელს როგორც ხაი. შეგიძლიათ ჩართოთ თამამად მეგობრებო მიკროფონები? დიახ, ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ორგვარი კომუნიკაცია. მოდი, გაგიჩნდება თემურის დავუთმოთ ასპარეზი, შემდეგ რომანს და შემდეგ ექსპერია პლუს. აჰა. ისმენთ თემო. მოგესალმებით, მე ვარ თემური ჯიმშელიშვილი. სწავლობა გაგწელთ სახელმწიფო უნივერსიტეტში. ვარ 20 წლის და ვარ ქალაქ წყალტუბოდან. კი ბატონო. რას გეტყვით? აი თქვენ როგორ ფიქრობთ, რა არის ემოციების მართვა? თქვენთვის, აი როგორი აქვს მაგათ თქვენი სუბიექტური ამ თემასთან დაკავშირებით? ანუ მე ვფიქრობ, რომ ეს არის ასე თქვა მომენტი, როდესაც ადამიანს შეუძლია საკუთარი თავის ხელში აყვანა, თუნდაც როდესაც ცდილობენ მის манипуლირებას, პროვოცირებას ან რაიმე მსგავს. ჰმმ, ძალიან დიდი მადლობა. ძალიან საინტერესო იყო. თუ შეიძლება შემდეგი ეკომინიყო. თამას გისმენთ ახლა? მოგესალმებით, ისმის ხო? ისმის. მე გახავარ სამან კომიაძე, ხობულეთის მუნიციპალიტეტი. ვარ არასამთავრობო ორგანიზაცია ახალგაზრდული მოხალისეობა ხობულეთის მუნიციპალიტეტის დამფუძნებელი და აღმასრულებელი დირექტორი. მუშაობ BMC-ის კლინიკაში, ხელვაჩაურში, ფსიქონევროლოგიურ დეპარტამენტში და გახავართ მორიგე ექიმის სექტის ასისტენტი. რაც შეეხება თქვენს ვებინარზე დასწრებას, ძალიან დიდი ხანი ველოდი და სულად ვარიელებდი EMI-ს, რომ რამე არ გამომჩეს. წინა სესიას ვერ დაგესწრეთ, იმიტომ რომ მორიგე ვიყავი და დღესაც კლინიკიდან დიექსებით არა ვარ მორიგე, მაინც გამოვთი სულები დასწრები. მე როგორც ვფიქრობ, ემოციები არის ის რაც ყველას გვაქვს, ანუ მე გვახასიათებს, ანუ ემოცია შეიძლება იყოს აი როდესაც ჩვენ ვთქვა გაქეძებენ ან გვაბრაზებენ და ჩვენ როგორ ემოციას გამოვხატავთ ნუ ზოგადად ემოციების მართვა ძალიან რთულია გააჩნია გარემო პირობებს იმედია დამეთანხმებით როგორ გარემოში ვართ და როგორ მართავთ ჩვენს ემოციებს ანუ გააჩნია როგორი ემოცია ხანდახან შეიძლება სიხარულისგან ესეთ ემოციებში ჩავარდეს ადამიანი რომ ზე აღმატებულად და ფინალზე შეიძლება მოხარე იყო და ძალიან რაღაცა გლობალზე და მე ვფიქრობ გლობალ სხვა ემოციის ტოლფასია. კი ბატონო. ეს იყო, რაც იყო, ეს იყო. იმედია რა მე სხვა ინფორმაცია არ დამწერებია ამ თქვენ კონჩის. კი ბატონო. ძალიან დიდი მადლობა, ძალიან საინტერესო. მადლობა თქვენ. ძალიან საინტერესო იყო თქვენი მოსაზრება და ასევე თქვენი პიროვნება ჩემთვის. ძალიან დიდი მადლობა. და წარმატებას გისურვებთ. კიდევ მადლობა. აი ესეთი ახალგაზრდები როდესაც ყავს, მგონია რომ ძალიან ჯანსაღი მომავალი ელის, არა მარტო ჩვენს ქვეყანას, არამედ აი ჩვენს მომავალ თაობებსაც და ძალიან დიდი მადლობა ამისათვის რაღაცა ჩემში დადებითი ის გამოიწვია ახლა ემოციები. ნამდვილად. შემდეგ იყო Xperia Plus-ი, თუმცა სახელი არ გვიწერია და ვერ ვხედავ, აი ხა დავაჭერ. და ვერ მომართავთ სახელით. ასე რომ თქვენს დევაისს, აი ჩართო მიკროფონი. გისმენთ. გამარჯობათ, რა ცვაწვალი და ცოტა გვიან შემოგიერთ თქოს რომ. მე გიორგი ვარ ჯანეზაშვილი. აა პროფესიით ну, где-то сулери эзотерული კუთხით მუშაობდა 20 წელზე მეტია ამ საქმეში დაკავებული და აი კითხვა თუ არის, შემდეგი კითხვა იყო, როგორც მე ხდი ემოციებს ზე კითხეთ და კი ბატონო. ისმის ჩემ. კი, ისმის თქვენი ხმა, უბრალოდ აი თქვენ როგორ დაახასიათებთ თქვენ თავს და ემოციები რა არის თქვენთვის? ძალიან მნიშვნელოვანია. აა გონი კამერას ჩავრთე. ხო, ჩემ თავს რა მე მიზან მიმართული ვარ და არჩეული მაქვს ჩემი გზა და მივდივარ, ასე ვთქვათ. შვიდი ვარ კომუნიკაბელური, დააჩნია სიტუაციებს. პლუსები და მინუსები ჩემთვის არ არსებულია, ასე ვთქვათ, უბრალოდ ვცდილობ რომ ადაპტირდე გარემოსთან და რაღაც შეიძლება მეტი ადამიანი ადაპტირებული იყოს ჩემს გარშემო. რამე чуდი არ მოუვიდეთ ასე თქვა და რა შეიძლება მეტი პლუსი სამყაროსთან ადაპტირების ძელობები ასე შეიძლება დავარქოთ იმიტომ რომ ერთი მთლიანი ორგანიზმია ჩემი ახქმით ემოციები ახლა ემოციების მართვა და რაღაც საინტერესო კუთხეა და ემოციები თეთრ ადამიანი ხო ემოციებიდან შედგება და თუ ჩვენ ახლა მივახცევთ э, ემოციების მართვას, რომელიც ეს ჩვენი ქვეცნობიერიდანაც მოდის და რა ცნობიერიდანაც თუ ზეცნობიერიდანაც და რას დავარქმევთ, ახლა ტერმინები სხვადასხვა არის სხვადასხვა პროფესიებში. ასე ვიტყვი, აი იქნება თუ ბუდას მდგომარეობას მივახცევთ და ალბათ ბუდა მართავდა, ხო? ემოციებს. აა და რაც მეტი ტექნოლოგიები გვეცდინება უკეთეს და ერთ-ერთს თქვენგანაც ავიღებთ ან გამოგვადგენთ. კი, აუცილებლად აიღებთ. შემთხვევით არაფერი შემთხვევით ბოდი შემთხვევით არაფერი ხდება და რადგან აი ახაც შევიკრიბეთ და შევხვდით ეს საზოგადოება ახაც მნიშვნელოვანი რაღაც მოხდება ისო ჩვენი სამყაროს ადაპტირებისთვის და რა ვიცი მე მზად ვარ და გამიხარდა რომ შემოგიერთით მეგობარმა ჩამიგდო გუშინ თქვენი მენკი და ეგრევე დავრეგისტრირდი და ეხლა ხარ ერთად. ისო წარმატებას გიყვეთ. მადლობა, ძალიან დიდი მადლობა, საინტერესო იყო. აა საექიმო სფეროდანაც ყავს საეკლესიო. აა ძალიან დიდი მადლობა ამისათვის. დარწმუნებული ვარ, უფრო დიდია ჩვენი აუდიტორია და უფრო საინტერესოა და ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ეს და ეს ბუდას გასხივოსნებას რაც შეეხება, კარგი იქნება, რომ კარგი იქნება, რომ ყოველს კონდეს ეს მიზანი და აი ეს რაღაც სულიერი მოთხოვნილება. აა და მე წარმატებას გისურვებ თქვენს ცხოვრებაში. გეცნობოდ. თუ შეიძლება მაგრო ასე თქვა ბუდიზმამდე გავიყვანთ თუნდაც ასე თქვა სულიერ როგორ თქვა განვითარებას და სულიერ რაღაცა როგორ თქვა ნეტარების შეგრძნებას რა აი ეს დღეს ძალიან რაღაცა მოდური გახდა და რაღაც ძალიან ისე როგორ თქვა ტენდენციური გახდა ბუდასთან და რაღაც კრიშნუ უფრო ინდუ ინდუიზმთან ასოცირება რა ამ სულიერი ნეტარების მიღების და ეს შესაძლებელი არის სრულიად თავისუფლად მივიღოთ მართლმადიდებლური ქრისტიანული იმიდანაც ადამიანი ესეთი რაღაცა ახალისება გარეკლამება რაღაც მეთვლი რომ არამართებულია რა გარკვეულწილად და რაც შეეხება ემოციებს ემოციები არის საწვავი რა ჩვენ ნებისმიერი დადებითი თუ უარყოფითი ემოცია ჩვენში ბადებს მამოძრავებელ ენერგიას, რა. აჰა. ზუსტად ჩვენზეა დამოკიდებული ანუ აი იმ საწვავს რაში მოვიხმართ. ჩვენ შეგვიძლია ის საწვავი, ასე ვთქვათ, აი ეს რაღაცა მუხტი რომ შემოვიდა ჩვენში, ეს უცებ გამოყოთ და ცეცხლად ვაქციოთ და გარემო დავწვათ და შეგვიძლია რომ ეს ცეცხლი ჩვენში დავტოვოთ, დავატრიალოთ და პირიქით ნელ-ნელა გამოყოთ და გარემო გავატვოთ. აჰა, ძალიან დიდი მადლობა. ძალიან საინტერესო. მართო არის ზუსტად ამ ენერგიების აი პლუს მინუს ენერგიების, ასე თქვა, სწორად მოყანა საკუთარ თავში, სწორად აკუმულირება და სწორად ხარჯვა და მოხმარება. აჰა, ძალიან საინტერესო იყო თქვენი მოსაზრება, ძალიან დიდ მადლობას მოგიხდით. სწორედ იმაშია ჩვენი პრიორიტეტი, რომ სწორად გამოვიყენოთ და აი სწორად ძავა რეგულიროთ ის მექანიზმი, რაც ემოციებს შეეხება. აი ეს არის ჩვენ დღეს ჩვენი მიზანიც და ძალიან დიდი მადლობა თქვენი მოსაზრების გაზიარებისათვის. კიდევ ვინმეს ხომ არ სურს? შემდეგი არის ნათია და საკმაოდ დიდი გამოხმაურება აქვს ჩვენ Facebook Live-საც და გულიმწყობა რომ არ გვაქვს საშუალება ისიც ჩავრთეთ. თუმცა მეგობრებო თქვენს კომენტარებს გვექნება შესაძლებლობა რომ აუცილებლად აუცილებლად გადმოვიტანთ ბოლოს ყოველს კითხვას. კიდე. აა მე ვარ როგორც მეხდე ხალ. ხელი დამეჭერა, მაგრამ მაინც ისე უნებით მიიღებ მონაწილეობას. აა მაგრამ მე ვარ ნატია რობაკიძე. აა და ვარ სტუდენტი, სწავლობ ოკუპაციურ თერაპიაზე, არ ვიცი რამდენად ხსმენია თამ სფეროზე, მაგრამ ну არ დავიწყებ გარჩევას, უბრალოდ ძავიტყრო, ძალიან საინტერესოა. აა რა ჩახება ემოციებს? აა ზოგადად ფსიქოლოგიით საკმაოდ დაინტერესებული ვარ და ჩემი პროფესიაც საკმაოდ ახლოს არის ამასთან და ამიტომაც ვიღებ ამ ტრენინგში მონაწილეობას. მე ვფიქრობ, რომ ემოციების მართვა როგორც ასეთი არ შეიძლება და აა რაცა არის ხოლმე ტრენინგები თუ როგორ ვისწავლოთ ემოციების მართვა, იდეაში უფრო სწორი ფორმულირება იქნება და თუ დავარქმევდით სახელს თუ როგორ გამოვხატოთ სწორად ემოციები, რომ საბოლოოდ არ მივიდეთ იმ ფსიქოსომატურ დაავადებებთან რომელიც ძალიან აქტიურად არის დღეს ჩვენ სამყაროში, იმიტომ რომ არ ვიცით როგორ გამოვხატოთ სწორად დაავადება, სწორად ემოციები და ამის გამო მივიდივართ ძალიან ცუდ შედეგებამდე. და ხო, ანუ მართლაც ვერ დავარქმევდი ამას უბრალოდ გამოხატვის ფორმა არის სწორად შესარჩევი ჩემი აზრით. ხო, ემოციები ნამდვილად საწოვია. აი ძალიან მიხარია, რომ აი ესეთი მაგარი გოგო ხარ ნათია, სუპერ გოგო ხარ. აი შენი მოსაზრება იმასთან დაკავშირებით, რომ ფსიქოსომატიკას იწევს დათრგუნული ემოციები და სწორად გამოხატვა უნდა ვისწავლოთ. აი ძალიან კარგი გოგო ხარ და ეს ძალიან კარგი ჯასაღი მიდგომა მასთან დაკავშირებით. უბრალოდ აი სწორედ მაგაშია, როგორ უნდა ვისწავლოთ, იმიტომ რომ დამერწმუნები, რომ ბევრმა არ იცი და იყო დრო, როცა მეც არ ვიცოდი, სწორად როგორ უნდა გამოგვეხატა ემოციები და სწორედ ამაშია მთავარი მე აი მთავარი ფაზლი ასაწყობი რომ სწორად გამოხატოთ იმას რასაც ფიქრობთ რასაც რაც ჩვენი მოსაზრებაა რომ აი არ დავთრგუნოთ და адекватურად იყოს იმის გამოვლენა რაც გვაქვს და ძალიან კარგი ხა აი როგორ მიხარია ესეთ კარგ ჯასაღ ადამიანებთან აი ურთიერთობა წარმატებას გისურვებ შენს პროფესიაშიც მადლობა თქვენც ისევ. აა რუსკა, გისმენთ რუსკა? მოგესალმებით. ახლა თუ ისმე შენ მაინტერესებს პირველ რიგში. აა მე ვარ რუსკა ხაჩიძე, სწავლობ თბილისის სასულიერო აკადემიასა და სემინარიაში ფსიქოლოგიის ფაკულტეტზე. და ზოგადად ჩემთვის ემოციური მდგომარეობა და თქვენშიც როგორც მოგეხსენებათ არის ფსიქიკური მდგომარეობა. გარემოს სამყაროსა და ადამიანის შინაგან ასე ვთქვათ თავი ანუ თავის თავისადმი გამომხატული მდგომარეობა და როგორც თქვენ აღნიშნეთ და ასევე ნაციონალს აღნიშნა რომ ძალიან სწორი არის ის მიდგომა რომ ადამიანმა სწორად უნდა გაიგოს ემოციური მდგომარეობა და სწორად უნდა გამოხატოს გარემოსადმი იმიტომ რომ შეიძლება ძალიან დიდი დარგუნვა მოყვეს არასწორი ემოციის გამოხატვას რაც შეიძლება მიმართული იყოს ბულინგისკენ და ადამიანი ძალიან ცუდ მდგომარეობამდე მიიღოს

გვანცაგისმის. გამარჯობა, ისმის ჩემი ხმა? ა მე ვარ გვანცაგე გეჭკორი, სწავლობ სოფელ რუხის საჯარო სკოლაში და ვარ 17 წლის. მინდა რომ მომავალში გახდე პროფესიით ფსიქოლოგი და მინდა რომ ამ ტრენინგებიდან მაქსიმალური ცოდნა მივიღო. აჰა, ძალიან დიდი მადლობა გვაქვს წარმატებებს გისურვებთ. წარმატებას გისურვებს შენ და დარწმუნებული ვარ, რომ აი ბექგრაუნდი, რომელიც გინდა შექმნა შენ ცხოვრებაში, ნამდვილად შექმნი, იმიტომ რომ თავარია იყოს კონდეს სურვილი და მიზანი და ჩვენთვის ყველა კარები ღია იქნება. ანუ ვიცოდეთ რა გვინდა და მე დარწმუნებული ვარ, რომ შენ წარმატებული მომავალს შექმნი, იმიტომ რომ ბევრმა არიცის აი ამ ასაკში რა უნდა და გილოცავ და უამრავ წარმატებას ისე ძალიან დიდი. კიდევ ხომ არ არის ეკოვინმე? არა შეგვიძლია გავაგზავნოთ. აჰა. აა როგორც ჩვენ ახალგაზრდებს აღნიშნეს და ძალიან დიდი მადლობა თითოეულ მათგანს. ძალიან კარგი მოსაზრებები და აი მე ვთვლი რომ აი ეს ბაზისი რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია გქონდეს ყველა ჩვენთანაც გვაქვს და კარგი შეხედულებები გვაქვს ჩანსაღი შეხედულებები ემოციებთან და არა მარტო ემოციებთან დაკავშირებით მე ეს დავინახე და აი ძალიან დადებითად ავიცე და მადლობა თქვენ ამისთვის არა მარტო თქვენ არამედ იმ ადამიანებს ვინც თქვენ უკან დგანან რომ აი ესეთი კარგი ჩანსაღი ახალგაზრდები ხართ და გისურვებთ წარმატებას და მე გავაგრძელებ ლექციას, რომ აა მინდა გითხრათ, რომ აი ის რაც ჩვენ ცხოვრებაში ემოციის სახით შემოდის, ძალიან მნიშვნელოვანს კვალსტოვებს ჩვენში და მნიშვნელოვანია, რომ ის რომ ისინი უფრო საინტერესოს ხდიან ჩვენ ცხოვრებას, უფრო შინაარსიანს ხდიან, აა და როგორც უკვე ნათიამ თქვა წეღან მათ შეუძლიათ კიდეც დააზიანონ ჩვენი ფსიქიკა ხო ფსიქოსომატიკის სახით ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია ვისწავლოთ ემოციის მართვა როგორ გამოხატოთ სწორად წეღან ნათიამ სწორად თქვა უნდა ვისწავლოთ გამოხატვა უბრალოდ და არა დათრკუნვა რაკი ხა მე ჩემს თავზე ვსაუბრობ აუცილებელი აღნიშნო და მოვიყვანოთ ჩემი მაგალითი იმიტომ რომ იყო ჩემს ხოვრებაში დრო როდესაც მე ემოციების მართლა არ ვიცოდი, რა კიცასაცილო თუ სახუმარო არ უნდა იყოს და დარწმუნებული ვარ თქვენ უფრო წინ ხართ, იმიტომ რომ დღეს თქვენ ისიც და მე ეს უფრო მოგვიანებით ვისწავლე. აა მაგალითად იყო დრო, როდესაც იმპულსური გადაწყვეტილებაც მიმიღია ან აგრესიულად მიპასუხია და შემდეგ მას სინანული გამოუწვევია. ან არ მithქვამს სრულად ის, რასაც ფიქრობდი და ანუ დამithგუნია. ავის ცხოვრებაში ყოფილი მსგავსი შემთხვევა მაინტერესებს და ზოგჯერ არის, როდესაც პასუხს ვერ გცემ გვიტირია უბრალოდ. მე ბერჯერ მქონია ეგეთ შემთხვევა, ან გამიგიანეგობრებს უთქვამთ, რომ უბრალოდ წავედი და ვიტირე და პასუხი ვერ გავეცი. თქო როგორ ფიქრობთ? აი ეს შემთხვევები თქვენ ცხოვრებაში რამდენად ხშირად არის? ბოდიში ვერ მოახერხე საკუთარ თავის არტგენა. მე ვარ გიორგი. ძალიან მაინტერესებს ფსიქოლოგია და მომავალში მინდა ფსიქოლოგია მოვიდე. ეხლა რა მაინტერესებს? ამ ეტაპზე საუბრობთ ემოციების მართვაზე. და მე მგონი მიზანშეწონილი იქნება რომ გამარტოთ რა არის ემოცია პირველ რიგში, რომ მე რე ვიცოდეთ როგორ მართოთ ის. თქვენი აზრით, ნინო, რა არის ემოცია? ემოცია კი ბატონო, ამ ამ ემოციებზეც მივალ, სწორედ აქ მივდივარ, რა არის ემოცია და მე მანამდე მაინტერესებს ის შეკითხვა, რომელიც დავს და აქ აუცილებლად მივალ ამ საკითხამდე. ამას აუცილებლად გაგცემთ პასუხს. ალბათ ნია, თავიდან რომ გაიმეორო შეკითხვა დავიბენი. აა, ანუ მე მაინტერესებს რამდენად თქვენ შეგიძლიათ სწორად გამოხატოთ ემოციები. აა ემოციები დავაგდე რა? დია. ანუ ემოციების გამოხატვა როგორც აღნიშნე გარე ფაქტორებიდან ანუ გარე ფაქტორებზე დაკვირვებითაც შეიძლება გააჩნია რა გარემო ფაქტორებში ვარ. მაგრამ შესაძაც საკუთარ მესთან გელათ მარტო. ხანდახან არის რაღაც ისეთი ემოცია მაგალითად წინა დღეს ისეთი ემოცია მქონდა რომ აი ზე აღმატებული. ამაზე დიდი ემოცია არ არსებობს. მივედი ბანკში, ტერმინალში შევამოწმე ჩემი ნაშთი და ნაშთური დაფარვა მქონდა 480 ლარი. აი ესეთი ემოცია მივიღე ხალბატონო ნინო რომ ხა რამოსატანია ფინანსები, მაგრამ არ ველოდე სიხარული, ცრემლები და უეცარი კანკალები ძენი, იმიტომ რომ არ ვიცოდი საიდან დამერიცხა ეს თანხა. მოულოდნელი სიხარული დავარქვი ამას. მე ესე ვფიქრობ და არ ვიცი ხა კოლეგები და მეგობრები ვინც ისმენ აუდიტორიაში არ გაბრაზდებიან ფინანსი რომ მოვიყვანე, უბრალოდ ჩემი ემოცია ეს იყო ტერმინალთან ოცებ ხელით გამიშეშ და ვერაფერი ვეთქვი და სიხარულისგან დავიწყე კირილი. ესეც ხო რაღაც ემოცია და კი, სიხარულის ემოცია, კი ბატონო. სიხარულის ემოცია და მოულოდნელი სიხარული დავარქვი ამ ემოციას. პოზიში კოლეგებს თუ არ მოეწონათ, მაგრამ ესეთი ემოცია ვიგრძენი მე. აჰა. კიდევ ვის ხომ ვინმეს ხომ არ სურს დააფიქსიროს თუ ქონია მსგავსი შემთხვევა. როდესაც საუბრობთ მართებულ და არამართებულ გამოხატვაზე, რა? აჰა. დილემის წინაშე ხوار დგებით დღეს ზუსტად იქიდან გამომდინარე, რომ ფაქტიურად მართებული და არამართებული არის შეფასებით განსაზღვრებით კრიტერიუმებიდან გამომდინარე. ანუ იმ დამოკიდებულებებიდან და იმ გარკვეული ცხოვრების წესიდან და ასე შემდეგ, რასაც ისა თუ ის საზოგადოებან ხალხი მიიჩნევს მართებულად, ხო? აჰა. აჰა. მაგალითად მე შეიძლება სიხარულისგან რაღაცა ელდა მომივიდა და ყვირილი დაუწყე ქუჩაში, საზოგადოებაში. შეიძლება მე ნიო ინდივიდმა ამ შემთხვევაში რომ ეს არის სრულიად მართებული ჩემი ქმედება, მაგრამ ეს იყოს არამართებული და სრულიად არასწორი საზოგადოებრივი კუთხით, ხო? კი ბატონო. რა არის მართებული და რა განსაზღვრავს მართლი მართებულობის კრიტერიუმებს რა თუ აქედან არ და სამწუხაროდ დღეს ეს არის იგნორირებული, რასაც მე ვაკვირდები საზოგადოებაში, ანუ ზოგადად. აი ეს კრიტერიუმები არა ადგენი, ანუ ათვლის წერტილი არა აქვს ხალხს და ლოგიკას აქვს შემდგომ რა. მათმერე სხვა დილემებს აჩენს უკვე რა, სხვა წინააღმდეგობებს აჩენს. და ამიტომ აი რა არის მართებული? აი ეს მართებულობის განსაზღვრების შეფასებითი კრიტერიუმები, სადუნ რითუნა დავადგინოთ. და შემდგომ გეუბნება მე მართებულად გამოხატა თუ არ გამოხატა თუ არა მე ყოველთვის მეგონება ჩემი სულელური საქციელიც რომ არის მართებული აი ეხა თქვენი გასაული შეკითხვა კი კი ბატონო ეკატერინე გიხმართ ნაკლებად ვერთვები ხოლმე ლაივ ლექციებში <laughs> ძალიან იშვიათად მაქსიმალურად თუმცა ეხა მართლა გამიშნე კითხვის დასასრულს ანუ მე მექნება ეს კითხვა რატომ უნდა განსაზღვროთ რა არის მართებული გამოხატვის ფორმა და რა არის არამართებული გამოხატვის ფორმა, თუ ის არ ცდება დადგენილ სტანდარტებს და არ არღვევს უკვე ვიღაცის თავისუფლებას, ვიღაცის გამოხატვას, ანუ არ გოგუშოდ რა იმის ახის სამართლ დარღვევასთან საქმე, ანუ მე ვერ ხვდები რატომ უნდა შევიზღუდო თავი ემოციის გამოხატვაზე, თუნდაც ქუჩაში ცეკვით დაწყებული სიმღერით დამთავრებული, ანუ უნდა დავაწესოთ სამართლ. ესეც ეგას ესეც სუბიექტურია, ეკო და ეხა შემიძლია რომ უპასუხო? შემიძლია რომ უპასუხო? კი ბატონო. ზუსტად, ზუსტად ქონდა საუბარი ამ დილემაზე, აი რასაც ახლა ზუსტად შემდგომა ასე თქვათ, კითხვის თუ პასუხის ფორმით გასცა პასუხი. აა ზუსტად ამ დილემაზე მქონდა საუბარი, რომ საზოგადოებაში რატომღაც მიჩნეულია, რომ მე უნდა გადავწყვიტო უარღვევ თუ არა მე რაიმე საზოგადოებრივ ნორმას. ანუ ჩემი პირადი გემოვნებიდან გამომდინარე და აი ზუსტად ამაზე მაქვს საუბარი. ჩემი პირადი გემოვნება საკმარისია, რომ გადაწყვეტილების მიმღებად გამოდგეს. აა თუ თუ საზოგადოება რაიმე შეკითხვისთვის მაგალითად ქვეყანა რაიმე დამკვიდრებულ ნორმას ამკვიდრებს, რომელიც შეიძლება ამასობაში სრულიად არანორმალური ნორმა იყოს, ხომ შესაძლოა ესაც? მოდი მე ხამ შეკითხვას ეხა პასუხი რომ გავცე, ეს ანუ შემიძლია უბრალოდ ჩვენ ფორმატს ავწდებით იმის, რასაც საუბრობთ. თუმცა მე ხა გეტყვით იმას, რომ ეს არის თვითშეფასების აა ანუ საკითხი, როდესაც ჩვენ ეს იწება ანუ ამას მას აკფესვები უფრო ღრმად. როდესაც ჩვენ მიზრდებით, აი მაშინ რხვევა ხდება რღვევა, ზუსტად თვით შეფასებასთან მიდის ეს საკითხი. გვასწავლიან, რომ უნდა დავემორჩილოთ მშობლებს, უნდა დავემორჩილოთ სხვას, გვითითებენ და შემდეგ ეს ფორმატი გადაგვაქვს უკვე, როდესაც ვიზრდებით გარემოზე და ფიქრობთ იმას, ვინ აი ფიქრობთ, როდესაც ესაკითხი დგას, ვინმე არ ეწინოს, ვინმე რას იტყვის ჩვენზე და არ ფიქრობთ ყველაზე ნაკლებად ფიქრობთ საკუთარ თავზე და საკუთარ გაცდებზე. ეს ემოციებთან და იმ საკითხთან ეხა ათ დენას მოახდეს, თუმცა მე შემიძლია თვით შეფასების შემდეგი ფორმატი დავგეგმოთ და ამაზე ვისაუბროთ. ძალიან კარგი და მნიშვნელოვანი საკითხია, როგორ გორცდება ადამიანის ჩამოყალიბება სწორედ იმ მთავარ ღერც და როგორ ფიქრობს გარემოზე, როგორ ფიქრობს სხვა ადამიანებზე, გარდა საკუთარი თავისა და იმისა, რაც უნდა რომ განიცადოს და თუ ხარია, აუცილებლად უნდა გაუხარდეს და თუ ეწინება, აუცილებლად უნდა ეწინოს და ანუ გარემო მე არ ვარ მარიონეტი, რომ ვიღაცა მმართოს. თუმცა ამაზე უფრო ღრმა შეიძლება შემდეგ თემებზე განვიხილოთ. მე თქვენის ნებართვით გავაგზელებ და მადლობა ამ კითხვისთვის და შეგვიძლია შემდეგ ტრენინგებში დავგეგმოთ ამ თემაზე საუბარი. აა მე დავს შეკითხვა ემოციების მართვასთან დაკავშირებით, ვის ქონიათ ის შემთხვევა, როდესაც გიჭირთ გამოხატვა ან აა დაგითრგუნიათ ემოციები და აა გადადით ეკო შემდეგ სლაიდზე და მე მინდა გითხრათ ძალიან ცნობილი ფაქტი ის რომ აი გამოტანილია სლაიდზეც რომ აブラამ ლინკონს სამუშაო უჯრაში უპოვეს 200-ზე მეტი გაუგზავნელი წერილი, რომელიც დაწერილი იყო საყვედურ ნარევი ტონით. აა ალბათ თქვენს ისევე როგორც მე ბევრჯერ ქონია შეკითხვა, როდესაც გაბრაზებულ გულზე აგიკრეფიათ ტექსტი ტელეფონში, არ გაგიგზავნიათ. აა ან შეგიცვლიათ და სწორედ აブラამ ლინკოსაც მსგავსი შეკითხვა მსგავსი შემთხვევა ქონდა, როდესაც ის წერდა წერილებს, მაშინ არ იყო ალბათ არც სატელეფონო ნაკლები კომუნიკაცია, მით უმეტეს ეს არ იყო ინტერნეტი, გლობალიზაცია ესე მოხდენილი და ის წერდა წერილებს გაბრაზებულ გულზე. შემდეგ ამას აი ეს სუბლიმაციის გზით გადაგochonda იმას, რასაც ფიქრობდა, რასაც განიცდი და შემდეგ აანალიზებდა და წერდა ისე როგორც თვლიდა საჭიროდ. უფრო მეტად ხელგულზე ის არაგზავნიდა წერილებს. და ალბათ დარწმუნებული ვარ, რომ მსგავსი შემთხვევები ბევრ თქვენგანს გაგახსენდათ და მეც იგივენაირად ბევრჯერ მოგცეულ ვარ. თუმცა შემდეგ ეს ყველაფერი შეგვიცვლია. აა და გაგვიგზავნია ისე როგორც ჩაგვითვლია საჭირო თან გაგვიკეთებია ისე როგორც საჭიროდ მიგვიჩნებია იმ მომენტისათვის როგორც გვაძლევს ჩვენი ემოციები მართვის საშუალებას თუმცა უნდა აღინიშნოს რომ აბრაამ ლინკოს უფრო ალბათ იმ შემთხვევაში მეტად ქონდა ეს ეგო დათრგუნული და მეტად ცდილობდა რომ მისი სტატუსი შეენარჩუნებინა და უფრო ყოფილიყო ესეთი ლაკონურით და დიპლომატიურით ალბათ მინდა გითხრათ, რომ შემდეგ სლაიდზე თუ გადახვალთ, აკო, მინდა გითხრათ, რომ ემოციები, ნახეთ, ემოციები გახლავთ, ემოცია, სიტყვა თვითონ გახლავთ ფრანგული სიტყვა და ნიშნავს მაღელვებს. და მართლაც გვაღელვებს, როცა გწყინს, როცა გвихარია. და ფსიქოლოგები გამოყოფენ შვიდ ბაზისურ ემოციას, გადადი შემდეგ სლაიდზე, თაკო ნახე, აა შვიდ ბაზისურ ემოციას და ნახეთ ეს შვიდი ბაზისური ემოცია რა არის? გაოცება, ბრაზი, ზიზღი, შიში, სევდა, სიძულვილი. და იგი პასუხია სტიმულზე. რა სტიმულზე, ხო? რა საინტერესოა? სტიმულზე აი ნახეთ ეხა მინდა რომ მოიმარჯოთ კალამი და ფურცლები და ერთი ტექნიკა ჩავიწეროთ რომელსაც მე ეხა გასწავლით და თან აგიხსნით სტიმულზე რომელიც მიეწოდება ჩვენს ტვინს ჩვენს ტვინში არსებობს ასეთი სივრცე სტიმული, როდესაც ტვინს მიეწოდება იმპულსი და რეაქცია, სანამ ჩვენ რეაქციას გამოხატავთ და მათ შორის არსებული სივრცე გასაზღვრავს თუ როგორი იქნება ჩვენი ემოცია და ამ გამსაზღვრელ რაღაცა ფაქტორს ეწოდება ემოციების ფილტრი. და რა გინდა საკურველიც არ უნდა იყოს მართველი ფილტრი წამის მიასედებში გასაზღვროს თუ როგორი იქნება ჩვენი რეაქცია. და ეხლა მე მე მოთხ შრეს გავშლი და მოგიყვებით იმ ოთხი შრის შესახებ, რომელსაც ჩვენ სტიმულსა და რეაქციო შორის წარმოიქმნება ემოცია. თუ მოიმარჯვეთ კალამი და ფურცლები, მინდა აა ჩამოწეროთ აი ეს ყველაფერი, რასაც ახლა მე ჩამოგითვლით. აა წამის მიასედებში გასაზღვრავს ჩვენი ემოცია, როგორი იქნება ეს ფილტრი. აა მაში როდესაც ჩვენთვის მიეწოდება სტიმული, მისი რეაქცია არის შემდეგნაირი. პირველი ფილტრი, რომელშიც გადის 4 ფილტრიანია, პირობითად 4 ფილტრიანია, მაგრამ პირველი მე ვფიქრობ, რა ღირებულება გამაჩნია მე. მაგალითად, როდესაც გავბრაზდი ვიღაცაზე, არ ვიცი, თქვენ რა მაგალითი შეგიძლიათ, ეხა შეგიძლიათ იმის მიხედვით იმის შეალოთ. როდესაც მე გავბრაზდი ვიღაცაზე, რა ღირებულება გამაჩნია მე? ვინ ვარ მე და არის თუ არა ეს ხმდება ჩემთვის მისაღები. მაგალითად თუ ყვირი. პირველი ფილტრი არის, არის თუ არა ჩემთვის მისაღები ჩემი ხმდება. მეორე ფილტრი, რომელიც აი ამ წამის მიასედებში არის, განისაზღვრება, უნდა წარმოვიდგინო შედეგი. რა შედეგი დადგება? იქმედების შედეგად, რომელსაც მე ვახორწილებ, მაგალითად, ყვირი. ან მაგალითად ძალიან კარგი მაგალითი იქნება, საჭესთან ვზივარ და სწრაფად მივდივარ. უნარი წარმოვიდგინო შედეგი. მესამე ფილტრი, რომელიც ამ დროს ჩემს წინ არის, რას მკარნახობს სინდისი. მაინც სადღაც სინდისი მესამე ფილტრში გადის და სინდისი რაღირებულებას მაძნელებს მე. რა ღირებულებას მაძლევს? არის თუ არა ეს ჩემთვის ღირებული? რაც განახობს მე ჩემი სინდისი, ვარ თუ არა მე ისეთი რომ აი ეს ყველაფერი გავაკეთო ისე რომ მე მაგაზე ამაზე არ ვიფიქრო, არ წარმოვიდგინო შედეგი და მე ჩემი თავი ამ დროს დავივიწყო, ხო? ხო ბატონო, ნინო, ოდეს მე გიყვირიათ ვინმესთვის ისე რომ გაბრაზებული არ ყოფილიყარ. აა გაბრაზებული შეიძლება არ ყოფილიყარ, მაგრამ იმ მომენტში გაბრაზებული ვარ. კი. ან ყვირილი გაბრაზებას ნიშნავს? ყვირილი შეიძლება თავდაცვაც იყოს რაღაც მომენტში, როცა იმ შემთხვევაში შენ არ გცალია. თქვენ გიგრძნიათ ბედნიერება როცა ყვირიხართ? ბედნიერება არა, თავდაცვა კი. და მეორე ემოცია. ეხა მეოთხეზე გადავდივარ და კარგი იქნება თუ დამასრულებინებ და მეოთხე ჩვენ ყოველთვის გვაქვს თავისუფალი ნება. აჰა. თავისუფალი ნება ჩვენი გადასაწყვეტია ყოველთვის ის, რასაც ჩვენ ვაკეთებთ, ავიღებთ თუ არა მასზე პასუხისმგებლობას ჩვენს ქმედებაზე და ჩვენი ქმედება იქნება თუ არა ჩვენთვის მისაღები და როგორც ფსიქოლოგები ამბობენ, ჩვენ ყოველთვის გვაქვს თავისუფალი ნება. რაც ამ ოთხ ფილტრში გავატარებთ ჩვენს ემოციებს, მივიღოთ გადაწყვეტილება ისე, როგორც ჩვენ გსურს. ეხა გისმენთ. ეკო. დიახ. გავაგზელო ხო? დიახ, დიახ. ხო შეკითხვა იყო თითქოს როგორც ამ აი ამ ოთხ ფილტრში გადის ჩვენი ემოციები წამის მიასედებში როგორც მე ვთქვი და კარგი იქნება თუ აი ამ შედეგებს ჩვენ წარმოვიდგენთ რა იქნება და იქნება თუ არა ეს ყველაფერი ჩვენთვის მისაღები და როგორც ამბობენ ყოველთვის შეიძლება ვმართოთ ჩვენი ემოციები აი ამ ფილტრის შედეგად. აა ასევე გვეუბნებიან ფსიქოლოგები, რომ მოვერიდოთ ემოციების დათრგუნვას, დახშობას, როგორი მიუღებელიც არ უნდა იყოს ის ჩვენთვის, რადგანაც დათრგუნული, ჩახშობილი ემოციებით კი არ თავისუფლდებით, არამედ უფრო აღრმავებთ პრობლემებს და ნეგატიური ემოციების წყობაში ჩებით. ამიტომ უკეთეს იქნება არ დავმალოთ, არ დავთრგუნოთ და არ დავიხშოთ ის შინაგანი იმპულსები, რომელიც ჩვენ გვაქვს. აა ასევე თუ ემოციების ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ თუ ემოციების გამოხატვას ვერ ვახერხებთ და გვიწევს მათი დაბლოკვა, ვიცოდეთ, რომ ის იწევს ჩვენში შფოთვას, დეპრესიას, ფრუსტრირებას, ამ დროს თავის ტვინი იღებს ინფორმაციას, რომ იგი საფრთხეშია და მაშინ ხდება რომ ამ პრობლემის გადაჭრის ნაცვლად ჩვენთვის ვაწვდით იმპულს რომ იგი საფრთხეშია და იგი განგაშის სიგნალს რთავს ა ტრენინგის დასაწყისში იყო შეკითხვა რა არის ემოცია და მისი თვისებები, ხო? ემოცია არის ფსიქიკური მდგომარეობა, და სუბიექტური დამოკიდებულება რაღაცის ან ვიღაცის მიმართ და ყოველთვის ჩვენ გვაქვს აა რაღაცა ემოციები სუბიექტური ერთი და იგივე მოვლენა ჩვენ შეიძლება სხვადასხვანაირად აღვიქვავდეთ და სხვადასხვანაირად განვიცდიდეთ და ერთი თუ ერთი ადამიანი თუ რაღაცაზე ღელავს თქვა მეორე შეიძლება სულ არ აღელვებდეს ერთი ადამიანი თუ ტირის მეორე ფიქრობდეს რომ რა ატირებს რა არის აქ სატირალი ხო ანუ ეს ყველაფერი არის ჩვენი სუბიექტური მიმართება რაღაცასთან და ემოციებს აქვს თვისებებიც მაგალითად გვიყვარს ან არ გვიყვარს, მოგწოს არ მოგწოს, ან გვენატრება, ან არ გვენატრება და მას გააჩნია დროის ინტენსივობაც. მაგალითად დროში გავრცობილია ემოცია, ის არასდროს არ არის რაღაც სრული, ხო? მე მაგალითად თუ გავბრაზდი, მას აქვს რაღაც მომენტი, რომელიც რომელიცაც აქ დასასრული. თუ მიხარია, მას აქვს რაღაც მომენტი დასაწყისის და დასასრულის, ხო? რაღაც მომენტში მიხარია, შემდეგ ეს ყველაფერი სრულდება. აა და მას გააჩნია დროც და დროის ხანგრძლივობაც. აა შემდეგ სლაიდზე თაკობ ნახოთ რა არის ხო? უჰუ. აა ასევე ძალიან მინდა ვთქვა, რომ стресс აქვს ორმაგი ფუნქცია ჩვენს და ემოციას ჩვენს ცხოვრებაში და იგი შეიძლება იყოს ან მაორგანიზებელი, ისე მადეზორგანიზებელი და აა მინდა გაიხსენოთ ახლა თქვენ ცხოვრებაში, როდესაც ემოცია თქვენში ყოფილა, მაორგანიზებელი, როდესაც უფრო მეტი ენერგია გქონიათ რაღაცა შეგექმნათ თქვენ ცხოვრებაში, გაგეკეთებინათ, ან რაღაცისთვის მეტი პოტენციალი გქონოდათ და მეტი სტიმული რომ გაგეკეთებინათ და ადამიანები, რომლებსაც შეიძლება რაღაც მომენტში გქონიათ რომ საერთოდ ხელი ჩაუქნებიათ და ყოფილა რომ დათრგუნულან და მეტი რაღაცა ის გქონიათ ცხოვრებაში, რეგრესი, აი ემოციის, როდესაც უარყოფით ემოციაზე აღარ ხარკა შეიძლება დადებითზეც იგივე იყოს. ოდესაც თქვენთვის მოუცია მეტი პოტენციალი რაღაცის შექმნისთვის ან გაკეთებისთვის. ხალბატონო ნინო უკაცრავად და ჩემ შემთხვევაში მე მაგალითად ყოველთვის ვცდილობ ხოლმე ჩემი უარყოფითი ემოციები მომმართო დადებითისკენ ანუ მე თვითონვე უკეთებ გენერირებას თქვათ ვიღაცა თუ მაზიანებს ეს დაზიანება გადამაქვს დადებითი თვისებების ჩემი დადებითი თვისებების ამოსაწევად აი თქვა ჩემთვის თქვა დაუსრულებელი ოცნებები გამიკეთებია თქვა ვიღაცას ცუდი ზიანი რომ მოუყენებია ჩემთვის რაც მე ძალიან მინდოდა და თქვა სკივში მქონდა ჩაგდებული აი ის ოცნება ამომიღია ზუსტად და განმიხორციელები არ უნდა მართოთ ჩემის აზრით ალბათ ჩვენ თვითონ აჰა მაორგანიზებელი ყოფილია ხო ეს შენთვის შორენა დიახ დიახ ვცდილობ ყოველ შემთხვევაში რომ უარყოფითი ენერგია დადებითისკენ შევცვალო აჰა ეს არის აი იმ მომენტში ხდება ეს ყველაფერი, აი როგორ ფიქრობ თუ აი სტრესის დროს ხდები, აი შინაგანი ხმა გეუბნება, შენ ამას შეძლებ და დიახ სტრესის დროს სწორედ მეუბნება ჩემი შინაგანი მე რომ მე ეს ყველა მე არ უნდა დავემსკავსო ვქათ იმ უარყოფით ადამიანს და პირიქით უნდა გავაკეთო ძალიან ბევრი რომ არ გავბოროტდე ვქათ და მასავით ანუ სარკისებური ქმედება არ გამოიწვიოს ჩემში ხდებით გავატონინე კი ეს ძალიან ძლიერა გილოცავთ ანუ ეს ყოველას არ შეუძლია და ეს ძლიერი ადამიანების ხვედრი ამაზე მუშაობ წლებია გავატონე არ დანებდე ხო, ანუ კარგია რომ მუშაობ. ზოგ ადამიანს ანუ მუშაობის ისაც არა აქვს, ხო, ამ დროს ძალაც და კარგია რომ აი შენ ამას სხვა კუთხით უყურებ და უყურებ სხვა პრიზმიდან, რომელიც გეხმარება ცხოვრებაში უფრო მეტს მიაღწიო, ვიდრე ვიდრე შეიძლება რომ ეს არ იყოს. კიდე სხვა სხვა რა აქვს მოსაზრება მა ორგანიზებია მე არ ვეთანხმები მე არ ვეთანხმები წინ აი ფსიქოლოგების რჩევებს რომ გამოხატეთ ემოცია არ დაიტოვოთ ასე ვთქვათ არ მოახდინოთ დათრკუნვა დათრკუნვა არა აკუმულირება უნდა მოახდინოთ მეთლი იმიტომ რომ ჩვენში თუ რაღაც ერთი ნაკვეჩხალი გაჩნდა ის ცეცხლს ვერ მივიღებთ იმ მისგან ამიტომ საჭიროა ბევრი ნაკვეჩხალის მოგროვება რომ ცეცხლი დაენთოს ჩვენში და მოძრაობაში მოგვიყვანოს და ჩვენ თუ იმავე მომენტში იმ პატარა ალებულ ასე თქვათ იმ პატარა ნაპირწკალს გამოვყოფთ, არა ვერასოდეს ვერ მოხდება ჩვენში დიდი მუხტის დაგროვება და ამიტომ არა ზუსტად მართებულია რომ კაჩნი არა შემთხვევაში ხო მე მგონი რა თქმა უნდა მაგაზე მაქვს საუბარი ზუსტად რა და საკმაოდ მნიშვნელოვანი ფაქტორია ეს რა რომ თუ ეგრევე გამოყავით ის წამიერი ემოციები არა ის იმპულსები დაიხარჯება და დიდი მუხტი არასოდეს არ დაგროვდება რა აი ამას ნახე როგორ არის აი თქვენ ხა როდესაც თქვენ საუბრობთ თქვენ დიდი მუხტის და რაღაცის ცხოვრებაში რაღაცის მიღწევისთვის ელოდებით უარყოფით ბევრ დაგროვილ ემოციას ესაც თქვენი პარადიგმა დადებითი დადებითი ძალიან კარგია ანუ მე ამ შემთხვევაში საუბრობდი როცა მაორგანიზებელია ან მადეზორგანიზებელი თუ დადებით ელოდებით ეს ძალიან კარგია ინა მოპასუხეს ქონდა ზუსტად უარყოფითი ენერგიის გარდაქმნა დადებითად და მეც ამას მივიჩნევ პრიორიტეტულად, რომ ადამიანებმა აი ეს უნდა ვისწავლოთ რა, რომ ის ცეცხლი რაც თქვი რა, უცებ არ უნდა გამოყოთ, ჩვენში უნდა მოვაგროვოთ და მე რე გამოყოთ და გავათბოთ, კი არ უნდა დავწვათ გარემო რა. ხო, მაგიტო, ახლა როგორ არის რა არის ემოცია, როდესაც ამაზე ვსაუბრობთ, ის არის სუბიექტური მიდგომა და ეს არის თქვენი სუბიექტური მიდგომა და პარადიგმა და რა თქმა უნდა, ანუ თუ ეს თქვენი მოსაზრება და ფიქრობთ მე ამაში გეთახმებით მე არ მაქვს ამაში არაფერი საწინააღმდეგო და გეთახმებით ჩემი მოსაზრება ჩემი მოსაზრება ამ შემთხვევაში არ არის ჩემი მებებიდან განპირობებული მე იმ მართებულობას ვითვალისწინებ აი მაგალითად საზოგადოებაში მე რაღაცა ემოცია მომივიდა და მე ეს უცებ გამოვყავი ბრაზი მომივიდა ვთქვათ და დავწვი გარემო რა შეურაცხყოფა მივაყენე საზოგადოებას. მე თუ ვისწავლი იმას, რომ ის ემოცია უნდა ჩავკეტო ჩემში და კი არ უნდა ვავნო საზოგადოებას, ვიღაცამ რო გამაბრაზა. პირიქით უნდა ჩემში მოვაგროვო ეს და რაღაც დადებითი საქმისთვის უნდა დავხარჯო შემდგომ, რა. ყველა დიდი შემოქმედი ავიღოთ, დიდი რაღაც აი კულტურული რაღაც ზეგლი ავიღოთ. ეს ყველაფერი შეიქმნა დიდი ემოციებისა და დიდი ნებების დაგროვების ხარჯზე, ხო? არა უცემ იმ წამიერი გამოხატვით, თორე მაშინ არ შეიძლება, ხვდებით? კი. ანუ მართებულია ეს არ არის ჩემი პირადი მოსაზრებიდან და სუბიექტური მოსაზრებიდან გამომდინარე. მე ვფიქრობ საზოგადოებრივი მართებულობიდან გამომდინარე ამ შემთხვევაში. ქალბატონო ნინო, შეიძლება შეგეკითხოთ? კი ბატონო. ახლა უსმენდი ყველა მოსაზრებას და მე პედაგოგი ვარ, განათლების სფეროში უკვე 40 წელია და წარმოიდგინეთ, ჩემ მოსწავლეებთანაც და სტუდენტებთანაც ყოფილი ასეთი საუბარი, ჩვენ პირდაპირ შეხება გვაქვს ამ ემოციებთან და მუშაობთ ხოლმე, ასე ვთქვა, ჩვენ ასაზრდელებთან. ეხლა იქ სხვა ტექნიკები ამ დღევანდელი ფორმატის არის საუბრის თემა არ არის. ერთი შეკითხვა მაქვს უბრალოდ თქვენ როგორც კოუჩი, როგორც აფასებთ ჩემი თაობა მაინც უზნაძის ფსიქოლოგიაზე გავიზარდეთ და ვამბობ რომ სოფლიოში არ შექმნილა უფრო დიდი სკოლა ფსიქოლოგიის უზნაძემ შექმნა. უზნაძის ოქროს წეს როგორ უყურებთ დღევანდელობიდან, იმიტომ რომ სხვა რეალობა 21 საუკუნეში თაობები იცვლებიან და მე ჩემი პრაქტიკიდან რასაც ვაკურდები, ყოველ 5-6 წელიწადში მოდის აბსოლუტურად სხვა ფსიქოლოგიის, სხვა ღირებულებების, სხვანაირი აზროვნების, სხვანაირი შეხედულებების თაობა მათ აქვს თავიანთი სურვილები, საკუთარი თავის, თავისი პიროვნების გამოხატვის სრულად სხვადასხვა ხერხებია, ეს ნორმალურია. ზოგადად ვამბობ, რაც არ ვითარდება, დეგრადირდება, ეს ბუნების კანონია და დროს მოაქვს ყველაფერი, მაგრამ ის, რაც არის ფიქრობ ყველა ეპოქას რაც მიყვება ეს არის ოქროს 24 საათი ხო მაინც ნებისმიერ ემოცია ეს არის სპონტანური ჩვენი პირადი დამოკიდებულების ჩვენი შეფასებების ჩვენ როგორც უყურებთ რაღაც აღირებულებებს მასზე პასუხი ჩვენი ემოციაც დადებითიც უარყოფითიც მოწონებაც თუ არ მოწონებაც მაგრამ თუ ჩვენ ვილაპარაკეთ რაღაც ისეთ ასე ვთქვათ გარეგან გამღიზიანებელზე, რომელზეც შეიძლება დიდი რეაქცია ქონდეს, აი ხა ბატონმა თქვა რომ შეიძლება რაღაცა იყოს და ვიღაცას აწმენინა, ხო? არის რაღაცა, ну, ყოველ შემთხვევაში მე მაინც გამართლებულად მგონია, რომ აი ის 24 საათი, როდესაც შენ თავ შეალაგებ იმ შენ ემოციას და ხედავ მე გეთანხმებით, რამდენად ღირებულია ზოგადად შენთვის პიროვნულად, რამდენად ღირებულია და შეიძლება იმ 24 საათის მე აბსოლუტურად სასაცილოდ მოგეჩვენოს <coughs> რაღაცა, თქვათ, შენთვის მიუღებელი, ან შენთვის საწყენი ფაქტი, რომელმაც შეიძლება იმ მომენტში მომენტალურად შეიძლება ძალიანაც აგაღელვა. აჰა. ან შეიძლება ძალიანაც გაგახარა ყოველთვის ნუ ვაკეთებ თქვენი აქცენტს რაღაცა გაწვენინა ან გაბრაზა შეიძლება გაგახარა და უცბად აი რაღაცა ეიფორიაში და და მე შეიძლება დაალაგე უცბად ეს ემოცია და თურმე არ არის ამისი გასაგრძელებლად შენი ძალის ხმევა და სახარჯი და სხვა უფრო რაღაც სხვა ღირებულებებზე მართო თქვენ ამას როგორც პროფესიონალი როგორ უყურებთ უზნაძის განწყობის თეორიიდან გამომდინარე მე უნებით ხო ალბათ? აჰა. 4 საათი ოქროს წესი, როდესაც გადაფასება ხდება, მე დიდ გამღიზიანებელზე ვამბობ, არა აქვს მნიშვნელობა დადებითი ან უარყოფითი მიმართულებით აღფრთოვანების თუ პირიქით გაბრაზების, როდესაც აბსოლუტურად, აი რაღაც ამას უზნაძის ოქროს 24 საათი ქვია, როდესაც სრულიად სხვანაირად აფასებ ყველა იმ რას, რაზეც სპონტანურად იმ წუთას ქონდა რაღაცა კონკრეტული შეგრძნებები რაღაცის მიმართ, ხო? ან უარ ნეგატიურის მიმართ, ან პოზიტიურის მიმართ, არა აქვს მნიშვნელობა. თქვენ ამას როგორ აა ასე ვთქვათ, გადავაფასოთ, ვიფიქროთ და მე მე უყუროთ 24 საათის, მე ანუ აღიერს კი ეს ან არ ღირს. ანუ, როდესაც ჩვენ საუბრობთ ემოციებზე, ძალიან მნიშვნელოვანი ამ დროს რომ ანუ იმას, რასაც ჩვენ გამიცდით, სწორად გამოვხატოთ, სწორად მივცეთ ამას სუბლიმაცია და გადატანა. რაც შეეხება 24 საათიან პრინციპს, ხო, ასეთი აა თეორია არსებობს და ასეთი ტექნიკა არსებობს, როდესაც ჩვენ ემოციები გვაქვს და რაღაც ემოციური ემოციურ ტყვეობაში ვიმყოფებით, ძილის ფაზები ამ ყველაფერს ანეიტრალებს, ან როდესაც ჩვენ ვიძინებ და ვიღუძებ და ის ამცირებს ამ აი დაიძინე, აი გამონათქვამთ ერთი რომ გაიღუძებ და გავიწყდე, მან კარგ ხასიათზე იქნები. ემოციები ჩვენში ყოველთვის არის ჭარბობს და აი როდესაც ძილის ფაზებში შევდივართ, მე ვაფასებ უფრო ობიექტ სტრუქტურად, უფრო ჯანსაღად, ხო? აი ეს ემოცია არის, როგორ იღვედი, აი რეზინა რო გაწელო, ხო? იმისავით რაღაცა. აი ამას გულისხმობდი, რომ ზუსტად უფრო ობიექტურები ვართ, აღვიქვათ ჩვენი თავი, ჩვენი როლი და ჩვენივე შეფასება იმ კონკრეტული, თქვათ, ფაქტის მიმართ. კი. და ძილის ფაზები, რომელშიც ჩვენ შევდივართ, თავის ტვინი ალაგებს, აწყნარებს და როცა ვიღვიძებთ ამ რამოდენიმე საათის შემდეგ, ხო, უფრო სხვანაირად ჯანსაღად აგვიქვათ. აღვიქვათ. ჩვენი ემოციები ამ დროს უფრო არის უკანა პლანზე და უფრო უყურებთ ჯანსაღად აღვიქვათ ამ ყველაფერს და ძალიან კარგია თუ აი ამას ამ ყველაფერს ადამიანი ითვალისწინებს. უბრალოდ ამ დროს გავიწყდება ხოლმე. აი ჩვენი ეგოსთან არის ეს კავშირი, ჩვენი ეგო იმდენად ძინა პლანზია წამოსული, რომ აი ეს ყველაფერი ხო გავიწყდება და კარგი იქნება თუ ამას სხვანაირ თვალით შეხედავთ, უფრო გვინახავს გაწონასწორებული ადამიანი, ხო, რომ როცა ამას აანალიზებს უფრო და სხვანაირად უყურებს. კარგი იქნება ასე თუ შევხედავთ და დაბერწმუნდეთ რომ აღარ იქნება ეს ექსცენტრიულები რაღაცები ჩადენილი ამდე ინდანაშაულები ხო აფექტის მდგომარეობაში. რა თქმა უნდა ეს ყველაფერი შემცირდება და ძალიან კარგი იქნება. რატომ მკითხეთ, იცით? ძალიან ხშირად მშობლები მოგმართავენ ხოლმე თხოვნით. როცა ცოტა პრობლემები ექნებათ გარდატეხის ასაკში შვილებთან, იმიტომ რომ მას უნდა ამტკიცოს რომ დიდია, სხვანაირად იმოსება, სხვა მუსიკას და ვერიგებს შობელი ამ ძიმე როქს რატომ მოусმენს ან კიდე უფრო მეტ დროს მეგობრებთან და აფთხოლმე შფოთვა იმის გამო რომ ვაიმე და მე ჩვენ გვიწევს ახსნა რომ ეს განვითარების ემოციური განვითარების ერთ-ერთი ეტაპია და ნამეტანინო მიიღებთ ძალიან ისეთნაირად აი რადიკალურად რო არა და ყველაფერი აუკრძალოთ ან დაუშალოთ. ხო, მიეცით საშუალება მეგობრებთან გაატაროს. თუ მოწონს ახლა ამ ბიჭს ცოტა მოშებულით მაგრამ მე რეზინით შეეკრული, ატაროს ცოტა ხანი და ასე თქვა თავის ჭია გაახაროს და მე თვითონ შეიჭრის ამას და აი ცოტა მშობლებს აქვთ ხოლმე ცოტა ესეთი აი რადიკალური დამოკიდებულება ამ ასაკის ბავშვებთან როცა ბავშვებს უნდათ ამკიცონ ოჯახში რომ დიდები არიან და ერთადერთი რაც შეგვიძლია ხოლმე მიიცეთ ну ეხლა მე პირადად ვამბობ რომ რაც მიმიცია რჩევა ვამბობ ხოლმე რომ მოდი ახლა აი უცბად რომ დაინახე რომ ვთქვათ თმებს იზდის ან კიდევ ვთქვათ წერი ამოსდის და არ გემორჩილება რომ გაიპარსოს აი დააცადე 1 2 კვირა და მე ნახავ რომ თვითონვე მე თვითონვე მოწინდება ეს და მე თვითონვე ჩადგება კალაპოჩი და ცოტა უჭირთ ხოლმე ეს ორი კვირა მათი სამ ძალიან ხანგრძლივი. აა თუმცა ფიქრობ რომ ალბათ უფრო მოზარდებთან ცოტა მეტი სამუშაო არის საჭირო რომ თავიანთი თავი უკეთესად გაიგო მე მე ბატონო ნანა მე გეტყვით ხა ძალიან კარგ ჩემ სუბიექტურს და ასევე შეჯამებულს ჩემი ცხოვრების გამოცდილებიდან რომ აქ ძალიან მნიშვნელოვანია არა ბავშვებთან მუშაობა არამედ მშობლების საკუთარ თავზე მუშაობა კი გეთანხმებით აი ეხლა სანამ აქ შემოვიდოდი, აი ჩემი შვილი ანიმაციას უყურებდა და მე უყდება სიცილის და ამბობს რომ კოსმოსში მიფრინავს შვილი და დედა ეს დედები რა უცნაურები ხართო და რატომ ეთქნა ანიმაციაშია შვილი მიფრინავს კოსმოსში და დედა უგნება რომ სკვაზნიაკში არ მოხდე. საკუთებ აბაზე სიცილით და ანუ აი ესეთი მშობლები ვართ, ანუ ჩვენ ყველაფერს სხვანაირი კუთხით უყურებთ. ამ დროს მნიშვნელოვანია მშობელმა სხვა თავის საკუთარ თავზე იმუშაოს, რომ აი შვილს მეტი თავისუფლება მისცეს, იმიტომ რომ ჩვენ ხო, ანუ სწავლობთ საკუთარ გამოცდილებაზე, იმ საკუთარი გამოცდილება გვასწავლის ყველაფერს და რა გინდ ბევრი მაგალითები, მითითებები და სხვა ზნეაქში არ მოხდე, თუ ეს მე არ გავიცადე შინაგანად, ვერ გავიზდები, ვერ ვისწავლი და სხვა ბევრ შეც ცდომებს დაუშვებ ცხოვრებაში, მაშინ ანუ ჯობია რომ აი მაშინვე ვისწავლო, ვიდრე მე წავიდე და მეური იმდენი შეცდომა დაუშვა რომ სადმე ჩავარდი, ან სხვა წავი, იმიტომ რომ აი ეს ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ანუ მისცე თავისუფლება რაღაცა დოზით და აი ეს გვავიწყდება ხოლმე სამწუხაროდ. როდესაც აი ამ თავისუფლების მიცემა თითქოს უჭირთ მშობლებს უფრო სწორად გაცნობიერება რომ ბავშვები გაიზარდნენ ხელი გაუშვით და ცოტა თავისი ცხოვრებით იცხოვრონ და თავისი თავი გაიცნონ ერთი სიტყვით რომ აი რა შეუძლიათ ისე ვერ გაიგებენ მაგრამ მშობლებს უჭირთ აი ამასთან შეგუება და მას თომეს სწორედ გითხარით ბავშვებთან სამუშაო არ გვაქვს ამ დროს მშობლებთან უფრო მეტი სამუშაო გვაქვს სწორი მიდგომები ისწავლონ და სწორად შეფასება და თავისუფლების ანუ რაღაც დონით მიცემაც, რომ იქ იმ თავისუფლებაში თვითონვე ახალი აღმოცენდეს. იმიტომ რომ მაშინ გამოდის რომ ჩვენ ჭრდილში ვამყოფებთ იმ სცენარის რომელიც იზრდება და არ ვაძლევთ არც თავისუფლებას, არც გაზდას და მოკლედ არაფერს აღარ ვაძლევთ. აღარ ვაძლევთ. უკაცროოთ. ორი თავისუფლება არსებობს, რატომღაც დღეს ნეგატიური თავისუფლების ჭრილში ხდება ხოლმე ესა თავისუფლების განხილვა რა და დამოუკიდებლობის თუნდაც რა. და არსებობს ორი სახის, ნეგატიური და პოზიტიური. ნეგატიურია, რომელიც არის გამოყოფაზე და ამასთანავე რაღაც გარკვეული დაპირისპირები და დაპირისპირებაში შესვლაზე ორიენტირებული და პოზიტიურია, რომელიც არის ზუსტად მართებული კავშირების პოვნაზე. და რატომღაც დღეს არა თავისუფლება უფრო აღიქმება და უფრო მიეწოდება თუნდაც ბავშვებს თუნდაც პედაგოგებსაც კი ნეგატიურ ჭრილში რა რომ თავისუფლება არის რაღაცა რაღაცისგან განთავისუფლდე, რაღაცისგან გაიქცე, რაღაცა შეეწინააღმდეგო და არა თავისუფლება აზროვნებაში, მოდი შევთანხმდეთ. თავისუფლება აზროვნებაში. აზროვნებით თავისუფლება განათლებაში, თავისუფლება აზროვნებაში. აზროვნებაში და არა ფიზიკურში და ანუ სხვა რამეში. აზროვნებაში. მაგრამ ბავშვმა ფრისტალა რომ პირველი მის მოვალეობაა რომ ისწავლოს, პირველი მისი მოვალეობაა რომ გარკვეული ინფორმირება მოახდინოს და ისწავლოს და არა ჩაიციკლოს რომ ეს რაღაც გაიგო და ჩემი აზრია, ამ შემთხვევაში მისი ცნობიერება იკეტება. მას შეიძლება ეგონოს თავისთავად თავისუფალი, მაგრამ ამასობაში იყოს სრულიად დამოკიდებული და როპორად იყოს ქცეული ვიღაცათა მოსაზრებას, რა. ეს უკვე თავისუფლება აღარ არის და დღეს ზუსტად ეს მიდგომა არის ძალიან სერიოზულად დამაფიქრებელი და გასააზრებელი. აა ეხა მე თქვენ როგორც გისმენთ, ანუ თქვენ გინდა სამყაროს შეცვლა ეხა ამერთი ტრენინგისგან და კარგი იქნება თუ აი ამას სხვა ჭრილში და სხვა დროს გამიხილავთ ეხა ეს ჩვენ ამ ამას ერთ საათში ვერ შევწვით და ვერ გავაკეთებ ვერც თავისუფლების შეცვლას და ვერც აა ემოციებისგან განთავისუფლებას და ეხა მე გავაგრძელებ თქვენის ნებართვით აა ბედნიერების კოლოფზე სანამ გადავალ, მოდი იგავზე დავბრუნდეთ. შესაძ ჩვენ საუბრობთ როგორ მართოთ ემოციები, თვითკონტროლის შესახებ. ერთი იგავი ვნახე და ის მინდა წაგიკითხოთ, როდესაც ჩვენ ემოციებზე და აი ამ თავისუფლების ჭრილშიც თუნდაც და აი ეს 24 საათიანი როგორ მართოთ ემოციები, აი კარგი იქნება, აი ზირითადი ღერძი თუ გვექნება ზირითადი ფაზლი, აი ამის შესახებ და მე ხა მოგიყვებით და თქვენ მის ნებართვით გაგაცნობთ აი იგავს რომელიც მე შემხვდა აღმოსავლური იგავია და თქვია იგავი თვითკონტროლი ორი მგელი შესახებ. ოდესღაც ორი, ოდესღაც დიდი ხნის წინ მოხუცმა იდიელმა თავის შვილიშვილი აა ტყეში წაიყვანა და ეს ამბავი მოუყვა. აა ყოველ ადამიანში ისეთივე ბრძოლა მიდის, როგორც ორ მგელ შუა შეიძლება მოხდეს. ერთი მგელი ბოროტება, შურს, ეგოიზმს, ამბიციას ტყუის წარმოადგენს, ხოლო მეორე შვიდობას, სიყვარულს, იმედს, თავაზიანობას, ჭეშმარიტებას, სიკეთეს და ერთგულებას. პატარა ინდიელს ბაბუას სიტყვებმა გულის სიღრმემდე მიაღწია ცოტა ხნის შემდეგ დაფიქრდა და თქვა და შემდეგ რომელი მგელი იმარჯვებს მოხუცმა იდეალმა გაიღიმა და უპასუხა ყოველთვის ის მგელი იმარჯვებს რომელსაც ყვებავთ ა და ჩვენ აიმ ჭრილში როდესაც ვამბობთ რომ უნდა ვიყოთ ბედნიერები, უნდა ვიყოთ სიკეთით სავსეები, რაღაცა თავისუფლების ზღვარზე, ხო? აი სწორედაც რომ დადებითი ემოციები თუნა ყვებოთ ეს ჩვენი სული გული და ემოცია და ყოველთვის ის გამოიმარჯვებს ჩვენში, ხო? მე მინდა ახლა შემდეგ შემოგთავაზოთ ძალიან საინტერესო ტესტი, რომელსაც ბედნიერების კოლოფი ქვია და რომელსაც გამოიყენებთ, აი ეს ბედნიერების კოლოფი და შემდეგ ტესტი გავაკეთოთ. ბედნიერების კოლოფი გმინდა გავაკეთო გასწავლოთ რომელიც გამოგვადგება ეხ ხალბატონ ანამ თქვა წეღან რომ აი კარგი იქნება ის მოსწავლეებთანაც თუ გადაიტანთ და აი ყველაფერს ჩაიწერთ და მათაც გაუზიარებთ ხოლმე როგორი როგორ შეიძლება რომ მართოთ ხო ჩვენი ემოციები როდესაც გვაქვს რაღაცა ეს ემოციები, თუნდაც უარყოფითი დადებითი შემთხვევაში ეს ნაკლებად გამოგვადგება და როგორ შეიძლება მართოთ. ბედნიერების კოლოფი ქვია მას და კარგი იქნება თუ ერთი რომელიმე ჩვენი მსმენელი გამოვა და მისი დახმარებით გავაკეთებთ ამ ბედნიერების კოლოფს. მოხალისე, ყოჩაღი, შეგვიძლია. გამარჯობა, მოხალისეობა მინდა. გამარჯობა. აა მე მინდა სამეხმაროთ, შევქნათ თქვენის მაგალითით ბედნიერების თქვენეული კონფლიქტი ეს საზოგადოებისთვის და ჩვენი მსმენელებისთვის იყოს უფრო კარგად წარმოდგენილი და კარგი იქნება თუ დამეხმარებით და დიდ მადლობას გეტყვით. აა წარმო ესე იგი ბედნიერების კოლოფი შემდეგნაირად შეიძლება გავაკეთოთ. წარმოდგენაში უნდა შევქმნათ კოლოფი, სადაც მოვაგროვებთ ემოციები, ემოციებს, რომელიც ასოცირდება ბედნიერებასთან და ეს უნდა იყოს ვიზუალური, სმენითი, გემო, ყნოსვა, შეხებითი ხუთი მოდელობა და კარგი იქნება თუ ამ ბედნიერების კოლოფს ახლა ჩვენ შევაგროვებთ. მე ახლა მინდა დამეხმაროთ იმის შექმნაში, რაც თქვენ ბედნიერებას განიჭებთ და წარმოიდგინოთ ვიზუალურად თქვენი ან მომავლის ხედვიდან, ან თქვენი ოცნებიდან, ან წარსულიდან ვიზუალურად ის რაც თქვენ მოგანიჭებთ სიმშვიდეს და ბედნიერებას, რა იქნება ეს? აა <coughs> ну ადამიანებს გვაბედნიერებს ძირთადად ის რაც არ გაგვაჩნია, არ გაგვაჩნია თელი ცხოვრების გამალობაში, ასე თვლი. და პირველ რიგში, ოდესაც მომავალს უყურებ და ჩვენი ოცნება გვედიება წინ, ალბათ წყნარი ცხოვრება ან თუნდაც ფინანსური მდგომარეობა ისეთი, როდესაც აი ნახე ვიზუალურ ზე როცა საუბრობ, აი ვიზუალურად შეიძლება ბუნება იყოს ეს ან სხვა იყოს. აი შეს წარმოდგენაში ერთი ბედნიერი ან მომავალი ან царსული, აი რაც შენში ბედნიერება შემოიტას ვიზუალურად. ну, ვერ ვიტყვი რომ აი სამაც ბუნება ან ვარსკვლავები მაბედნიერებს, თუმცა აი ჩვეულებრივი კომფორტი. კი, დაწერეთ, კომფორტი, აი ნახე, აა კომფორტი უნდა ის იყოს კონკრეტული. კი დაწერეთ თქვენ ჩატში თქვენი ბედნიერების კოლობს როცა ვქნით, დაწერეთ თქვენი ერთი აი ეს რაც ბედნიერებას მოგაინჭებთ. მაგალითად, ვიზუალურზე როდესაც საუბრობ, შეიძლება წარმოვიდგინოთ აა აი ბუნება, ზო, ხა გაზაფხულია, ყვავილები, ხო? აი რა არის ისე თქვენ ბედნიერებას შემოიდან თქვენ თქვენ ცხოვრებაში? აა მეორე უნდა იყოს სმენითი. აი თან ჩაიწერეთ, რომ შემდეგ აი ეს ყველაფერი თქვენ თავში დაამუშავოთ და შექმნათ ხოლმე და აი ყველაფერში წარმოდგენა მოახდინოთ და მედიტაციურად რამოდენიმე წუთი დაუთმოთ და ბედნიერება შემოიტანოს თქვენში მან. მეორე შეიძლება იყოს სმენითი და რა შეიძლება სმენით დაახასიათოთ? რა არის ეს რა და თქვენში ბედნიერება შემოიტანოს? აი მაგალითად, როდესაც შენთვის მნიშვნელოვანი ადამიანი გეუბნება, თუნდაც ანუ რაღაც სასიხალრულო ამბავს, რომელიც გაგიხარდება. ან რამე კომპლიმენტს გეტყვის. კი ბატონო. გეუბნება რომ ლამაზი ხარ, ხო? სმენი. ხო, შეიძლება ესეც აბედნიერებს ადამიანებს. აჰა. კი ბატონო. ხო შეიძლება ჩატში რა დავწერო თუ ისე ვისაუბრებ. კი ბატონო, დაწერე. წერ უკვე. კი, კი, წერ ჩემო. ყვავილები სასიამოვნო სიტყვები. კი ბატონო, ვარდები. კი ბატონო, ვიზუალური. კი ბატონო. აა სმენთ შეიძლება იყოს ასევე, აი რაც ქვეში ბედნიერება შემოიტანს, ზღვის ხმა. ან ციცხის კაცად ყუცი, ის ჭიჭიკი ხო? აი თქვენ თქვენი უნდა წარმოიდგინოთ ამ დროს. ვიზუალურად ეს ჭიჭიკი შეიძლება ბედნიერებას გამიჭებდეს. უნდა სხვასთან ფიქრი ან სხვა სხვა როდესაც გვესაუბრება ეს იგივე მასთან საუბრის კონფასია და შეიძლება ადამიანმა მაშინ იგრძნოს ბედნიერება. აჰა. ძალიან დიდი მადლობა. საყვარელი ადამიანის სურნელი შეგრძნება ზღვის პეიზაჟი. კი ბატონო, მადლობა თინათინ. გემო მესამე რომელიც უნდა წარმოვიდგინოთ ეს არის გემო ჩიტების გემოზე რა ზე გემოს ვერ გეკეთეთ მეტარო გემო შეიძლება ნაკროვანებაში გადაგვექცეს მაგრამ მე გემოში ბედნიერებას ვერ პოულობ ნამდვილ ის რომ მე შოკოლადი ჩამო ან ნაყინი და ბედნიერება მომანიჭოს ეს უფრო ნაკროვანებაში გადავიყვანოს ახლა მაგრამ შეიძლება მაიც ხოლმე შეიძლება კონდეს ჩვენი რაღაცა გემო, აი რომელიც გვიყვარს ძალიან. აი გემოვნება სტილის მიმართულებით შეიძლება რაღაც მაგრამ საჭმის მიმართულებით გემო ბედნიერებას ვერ ყო. ხო, აი რაღაცა უნდა შემოვიტანოთ აი ეს ხუთივე ვიზუალი ჩვენში. მადლობა ნაგაზის მენიცი ჩემი ნაგაზის ხმა. ყო ძალიან კარგი. შოკოლადი, კი ბატონო, შოკოლადი ბევრს უყვარს. მე როს გისმენ? ვიტყვი ერთი ციტი. ხშირად გამიგია ადამიანებისგან, რომ შოკოლადი ბედნიერებას ანიჭებს, თუმცა ალბათ ყველა ადამიანი ინდივიდუალურია და შეიძლება ყოველას არ ანიჭებდეს. მე პირადად ჰამბურგერს გემომანიჭებს <laughs> ბედნიერებას. მეკად ბაუნტი ხთაებრივი ნეტარებაა. <laughs> შოკოლადი შეიცავს ენდორფინებს და ამიტომაც არის მიჩნეული იგი ამ ბედნიერების მომანიჭებელ თვისებებთან. ჰამბურგერზე მე ანამ თქვა ხო ჰამბურგერზე ბოლოს მოგიყვებით ჩემს ემოციებს თუ არა არა კვანცა გეგეჭყვარი ვარ კვანცა ბოლოს მოგიყვებით თუ გამახსენებთ თქოს არ დამავიწყდეს კი აუცილებლად შეგახსენოთ აი კარგი იქნება ეხა ბო მეოთხეს არის ყნოსვა აი რისი სუნი გიყვართ რომ შეიგრძნოთ გაზაფხული ბალახები რაღაცა ზოგს უყარს ყვავილები, ხო? აი რისი სუნი გიყვართ? აი მეოთხე ვიზუალი უნდა გამოიყენოთ და ეს უნდა შეიგრძნოთ. ყვავილები სუნამოს სურნელი კი ბატონო, თქვენ ისე. ეხლა რაც ყველაზე მეტად გვაკლია, ნაცრიმარი ბალახის და მიწის სუნი. ამ ჩაკეტილ პანდემიაში ნამდვილად ეხლა რომ სადღაც გამიყვანა ბუნებაში ნაცრიმარზე და მიწის სუნი და ბალახის სუნი შემაგრძნებინა, მართლა ვიქნებოდი ბედნიერი კორპუსში გამოყენებობის მერე. აჭარა მჰმ, გეთახმები. მე რა მიხათ, აჭარაში სერისტის სუნით ვარ გაბედნიერებული. <laughs> ძალიან დიდი მადლობა, კაბატონო ნანა. კი ბატონო. მე მაგალითად ძაფრიყნოს ვითი ახქმამაგ და ადამიანებს ვიმახსოვრებ ძალიან კარგად ყნოს ვითი შეგრძნებებით. განვითარებული გააქვს, კი შეიძლება ასე არიან. კი ბატონო, ძალიან საინტერესოა. ხო ზოგს ვიზუალური ხედვა აქვს, ზოგს მენითი და ყნოს ვითი ძალიან იშვიათია, მაგრამ კარგია ეს გამეთარებული თუ გაქვს და შეხებითი არის მეხუთე ვიზუალი რომელიც ჩვენ შეიძლება რომ აი ამ ბედნიერების კოლობში ჩვენ შეხებითი შეგრძნება ჩავამატოთ შეხებითი რასთან თქვათ შეთქვე რა გაასოცირდება თქვენთვის ჩახუტება მაბედნიერებს ძალიან მაგარია ყოჩახ ჩახუტება ან რო გაბედნიერებს მნიშვნელოვანია ჩახუტება, როდესაც ჩვენ შვილებს ზდით და მასთან გვაქვს ეს ჩახუტებითი სითბოც გადადის და ისიც ემოციებიც. როცა ეხები საყარელ ადამიანს და აი ეს ხუთი მოდელობა, აი რომელიც თქვენ თქვით, ჩაიწერეთ, თქვენში აი ეს კოლოფის შეკშულებთან ჩახუტება, ოლიკო, მადლობა. აა შექმენით თქვენში და მაშინ, როდესაც ძალიან აა რაღაცა ემოციები დაგჭირდებათ, ხო არ ვიტყვი რომ ცუდ მდგომარეობაში, უბრალოდ მოწყენილები იქნებით, რაღაცა დაგჭირდებათ ახალი ემოციების შექმნა და დაგჭირდებათ თქვენს ცხოვრებაში ახალი ენერგიის შემოტანა, ხო? აი შეიგრძენით და რაღაცა დადებითი იმპულსები იშვილებთან ჩახუტება. დიდი მადლობა ლალი. შვილებთან ჩახუტება ძალიან კარგი э, ემოცია და შვილებს უფრო აბედნიერებს ვიდრე დედებს э, და კარგია რომ აი მაგ კუთხით შევხედავთ რომ აი შვილებს უფრო უყვართ ხოლმე ამ დროს ისინი არ გამოხატავენ უფრო ნაკლებად მაგრამ შვილებში უფრო მეტ ყვასტოვებს ეს ნატო პაციენტი გაიწერა ვაი ბოდი აი ეს ხუთი მოდელობა შექმენით, მე არ გეტყვით რომ როცა დაგჭირება და 400-ზე იქნებით, უბრალოდ როდესაც თქვენ ცხოვრებაში ბევრი დადებითი ენერგია კიდე შემოიტანოთ შექმენით და გამოიყენეთ ხოლმე ძალიან კარგი ტექნიკა მინდა გითხრათ იმისთვის რომ თქვენი ბედნიერება აა შექმნათ თქვენ თავად და არა სხვა, მარა სხვამ გაკონტროლოთ თქვენ თავად იყავით თქვენი ცხოვრების შექმნელები და თქვენ თავად მიეცით უფლება თქვენს თავს იყოთ ბედნიერები. შემდეგი არის ტესტი, ეკო ტესტზე გადადით ჩემო კარგო. აი ეს ტესტი მინდა აირჩიოთ ბედნიერება გრძელვადიანი კმაყოფილება. კი ბატონო, ბედნიერებაც, მწუხარებაც და ის ემოციები, რომელიც მე ჩამოვთვალე, ეს არის განსაზღვრული აუცილებლად დროში, გარწობილია დროში და მას არა არ აქვს სრული კურსი, ღმერთმა დაგვიფასო სრული კონდეს ემოციას აქვს აწყისი და დასასრული. აღმოცხოვრება არის ორ ის ხო, ორ პოლუსზე აღმართმოსდეს, აღმართი მწუხარებას, ბედნიერება დღეს ღამე და სწორედაც ასეა ეს ემოციები ინაცვლება ერთმა ერთმა მაგიტომ არის საინტერესო ჩვენი ცხოვრება მაგიტო არის ლამაზი და მაგიტომ არის უფრო ესეთი ჩვენთვის უფრო სტიმულის მომცემი სხვა შემთხვევაში არ იქნებოდა ცხოვრება ისეთი როგორიც ახლა არის მე მინდა აირჩიოთ ტესტი და ამ ტესტიდან ერთ-ერთი კატა და გავიგებთ როგორია თქვენი გაშიარებულია ვერაფერს ვერ ხედავ გოდიში ტესტი მენია ტესტი ტესტი არ ჩანს კატარჩი გაზიარებულია ეთყობა მე არ ვარ გადასულა აა თქვენი ემოციური მდგომარეობის დასადგენად როგორი ემოციური ფონი გაქვს, როგორი ემოციური მდგომარეობა გაქვს. შეიძლება იყოს ეს ახლა და ამ წუთას. არ არის ეს მაქსიმალურად ხო როგორც ემოცია სულ გავრცობილი შეიძლება ახლა გაქვთ ეს მდგომარეობა ან ახლა განიცდით მას დავადგინოთ და გავიგოთ როგორი ემოციური მდგომარეობა გვაქვს ახლა ჩვენ აი ერთიეთ ამ კატიდან ერთ-ერთი უკაცრავად ჩემი მაგალითად პირველია კი ბატონო ჩემი მეორე არის კი ბატონო თაკო ჩემი დავაფიქსირეთ ჩვენი კი ბატონო თაკო ესა თაკო ეკო გადადი პასუხების წაკვეწერია და მე თან წავიკითხავ. გადადი შემდეგ სლაიდზე. მეორე. აი. ჩემთან შეგიძლიათ რომ ადევნოთ თვალი თქვენს ემოციურ მდგომარეობის გასაცნობად ტესტის პასუხებს, მე თან წავიკითხავ. ვინც არია პირველი, სადაც ხატია ორი კატა, მე მას პასუხს ახლავე წავიკითხავ. თქვენი პიროვნების აჰა. თქვენი პიროვნების ერთ-ერთი ძლიერი მხარეა მეგობრობის უნარი. რა უცნაურიც არ უნდა იყოს ამის გაკეთება, ყოველს ხარისხიანად არ შეუძლია. სირთულეები მაშინ წარმოიქმნება, როცა ხვის აზრებზე ზედმეტად ხდებით დამოკიდებული. ნუ მისწრაფვით იდეალურობისკენ და ყოველს სიამოვნებას ნუცდილობთ. პირველ რიგში იზრუნეთ საკუთარ თავზე. აი, როგორ ვეთანხმები იცით? დიახ, მე პირველ <laughs> რიგში ზრუნა ყოველთვის ხოებზე და ბოლოს ფიქრობ ჩემს თავზე. ჰმმ, ეს არის აბსოლუტურად სწორი ტესტი ფსიქოლოგების მიერ შედგენილი და მე არაფერს ტყურს არ ვაპარაკობ. მადლობა ნათია გამოჩდა. აა, ვინც არჩია მეორე კატა, რომელიც დიახ, მუსმენ. ლალი, ხავე წაკითხოთ პასუხი. ბევრზე უკეთესით რა არის პასუხისგებლობა და თვითკმაყოფილება. ყველაფერი სწორად გამოგდით, ამიტომ გააღიზიანებთ სხვების უსამართლობა და გულგრილი დამოკიდებულება. მიუხედავად შინაგანის სიმშვიდისა, ხანდახან თქვენი წყლა წენა ძალიან მარტივია, ამიტომ ისწავლეთ ზოგიერთი რამის უგულებელყოფა. სწორია, ნამდვილად ესია, მაგრამ არ შემიძლია. სამწუხაროდ, ტესტი გვასწავლეთ. დიახ, დიახ, დიდი მადლობა. მესამე კატა ვინც არჩია, მათ პასუხებს ველოდები, მათ გამოხმაურებას და მანამდე მე წავიკითხავ. თუ ეს კატა მოგეწონათ, ალბათ მეგობრების შეკრებისას სიტუაცია თქვენს გარშემოტრიალებს და იმის დიდი შანსი გაქვთ ზუსტად ისიც როგორ გაერთოთ. ასე რომ მთელი ცხოვრება, ისე რომ მთელი ცხოვრება დაგამახსოვრდეთ, თუმცა ხანდახან ამის გამო თავს ნუ დაკარგავთ ხოლმე, გააგრძელეთ ცხოვრების სრულყოფით ტკბობა. თუმცა არც ზოგიერთი ქცევის შედეგების დავიწყება გმართებთ. ფინარჩია მესამე კატა. და ეხა მეოთხეზე გადავიდა, გადავდივარ, მეოთხეს პასუხს წავიკითხავ, გარეგნულად ჭირვეული, შინაგანად კეთილი, ერთი შეხედვით შესაძლოა ქედმაღალი. აჰა. ქედმაღალი და ცოტათი ეგოისტიც ჩანდეთ. თუმცა ეს მხოლოდ იმიტომ, რომ საკუთარი თავის ფასი კარგად იცით. დროთა განმავლობაში ადამიანები ხედავენ, რომ რეალურად ძალიან კარგი ადამიანი ხარ, თუმცა ხანდახან უნდა მოზომოთ თქვენი ემოციები უცხო ადამიანებთან ურთიერთობისას. ეს მარტივი ტესტი არის მართალი და სხვა კუთხით დაგანახებთ საკუთარ თავს. აა და ზოგჯერ იმას გვანახებს, რაც არ გვინდა ხოლმე, ასე რომ ჩემგან არ გეწყინოთ, თუ რაიმე არ მოგეწონათ, ის ჩემი შემდგენელი ტესტი არ არის სამწუხაროდ. და ეკო შემდეგ სლაიდზე რო გადავიდეთ. რა იყო შემდეგი სლაიდი? ჰმმ, ქიმიზე კი ბატონო, როცა ემოციებზე საუბრობთ, აა და ემოციების მართვა გვიწევს ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორია ღიმილს. ღიმილი ესაც საუკეთესო საშუალება ემოციების სამართავად გაიღიმე და იგრძნობ რომ შიგნით სითბო ჩაგეყვარა და ამ ფორმით ხובზეც საოცარ ზეგავლენას მოახდენ. სიცილი არის აგრეთვე ერთგვარი თერაპია, ხსნის დაძაბულობას, ამ დროს ფილტრები იუსება ჰაერით, სისხლის ჟანგბადით მარაგდება, გამოიყოფა ენდორფინები და სტრესის საწინააღმდეგო ჰორმონია და ასევე ჩვენ ტრენინგებზე ესე დავალებას ვაძლევთ ხოლმე, მათვისაც ღიმილი და სიცილი არ აქვს ჩვევად და უნდა რომ გამოიმუშაოს ძალიან მნიშვნელოვან დავალებას ვაძლევთ, რომ ესე თუ ვერ იბლის, რამოდენიმე ხნის განმავლობაში აიღოს რაც როდესაც მუშაობს აწევი მაგიდასთან კალამი აიღოს ან როდესაც რაიმე საქმეს აკეთებს და უბრალოდ ესე ჩაიდოს ეხ მე ხარ სამწუხაროდ არ მაქვს რომ განახოთ და ანუ ესეთი მდგომარეობა რჩება როცა კმილებში იდებს ფანქარს ან კალამს და ეს ნიშნავს რომ ჩვენ ტვინს ვატყუებთ და უბრალოდ როდესაც ესე გვაქვს სახე კუნთოვანი massa ისია და ჭერილი რომ ჩვენი ნეირონები იტყუე სვატყუებთ და მას გონიათ რომ ჩვენ ვიცინით და ამ დროს ჩვენს ორგანიზმში გამომუშავდება ისეთი ჰორმონი რომელიც შემოაქვს ჩვენს თავის ტვინში ბედნიერება და ჩვენი ნეირონები იწყებს ისეთ მუშაობას, რომ ჩვენ მართლა რაღაც გვიხარდება ხოლმე ან რაღაც ვიზიდავთ ამ ენერგიებს და უბრალოდ ბედნიერები ვართ. ამიტომ ესეც კარგი ტექნიკაა, მათ ვინც არ იცის, ხანდახან როდესაც ზის მეცადინეობს ან და გადაიღლება ხო, ეხა სწავლის დროს, აიღეთ კალამი, რამდენიმე წუთი გაიკეთეთ და ნახავთ, რომ თქვენს ცხოვრებაში რაღაც ბედნიერება შემოვა და მაშინ ჩემ კალამს დააბრალეთ ხოლმე. გამოდადი და წერში ხო? ხო, რამოდენიმე წუთში კი, 10 წუთს გაძლევთ დროს, რომ რაღაცა ცხოვრებაში ბედნიერება შემოვა, იმიტომ რომ ჩვენთვის მოვატყუებთ, ის მოტყუება შეიძლება. აა ასევე უნდა ვისწავლოთ, რომ ჩვენს ირგული დავინახოთ კარგი და ნუ გავამახვილებთ ყურადღებას წუთზე. და ბოლოს ყველაზე მნიშვნელოვანია ემოციური წონასწორობის აღსადგენად პატიება და შენდობა. პატიბადა შენობა ჩვენ პირველ რიგში გვანთავისუფლებს გვაძლევს ბევრ ენერგიას, мотиваციას და გვანთავისუფლებს. აი, რასაც თქვენ ტვირთს გვიხსნი, როცა ჩვენ ემოციური ტვირთი არ გვაქვს და ეს გვაქვს მოხსნილი, ჩვენ ვართ უფრო ბედნიერები. ხო, სიმძიმეს აღარ გძნობთ, და ემოციებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, როგორც სულიერი ემოციები, ისე ფიზიკური ემოციები არ გქონდეს და გამანთავისუფლოთ, დაвихმაროთ უბრალოდ, ხო, ბუნებრივად გამანთავისუფლოთ ეს ყველაფერი. და როგორც ფროიდი ამბობს, აჰა. ძალიან კარგი. თუ მე მეორე და მეოთხე კატა ზუსტად თქვენზია. და რომ ფროიდი ამბობს რომ თქვენი პიროვნების სიძლიერე გამოითვლება იმ პრობლემის სიდიდით, რომელსაც შეუძლიათ მწყობრიდან გამოგიყვანოთ და თქვენ იმდენად დიდი ადამიანები უნდა იყოთ, იმდენად ძლიერები და შეგეძლოთ არა მარტო ემოციები მართოთ, არამედ თქვენი თავი მართოთ თქვენს გარშემო ბევრი რამ მართოთ, თქვენი საქმე, ოჯახი, თქვენი მომავალი თავი, თქვენი გარემო უნდა მართოთ, რომ თქვენ უნდა იყოთ დიდი პიროვნებები, ხო? და ფროიდი ამბობს, საკუთარ თავის მართვა არ არის ჩვენი რაღაცა პრიორიტეტი ხა ამ შემთხვევაში. ჩვენ უფრო მეტი რამ უნდა ვმართოთ ჩვენ ცხოვრებაში, რომ ჩვენ ჩვენგან შევქნათ ბევრი რამ და დიდი რამე, დიდი რაღაცეები. ანუ დიდი პერსპექტივები შევქნათ ჩვენ თავისგან. თაკო, შემდეგი სლაიდი რა არის? თაკო, არა, ეკო. ჰმმ, ხო, როგორც ფროიდი ამბობს და არასდროს დაივიწყო ღიმილი. ღიმილი გადამდებია და მიყვარს ხოლმე ასევე როცა ყავდა ნუში, იქ არის ესეთი ფრაზა, რომ ადამიანი რაც უფრო მეც სიტვირთავს ცხოვრებაში, მით უფრო დიდი ადამიანია და ეს კარგი ჭრილით, რაც უფრო მე სიტვირთავთ იმ გაგებით, რომ პასუხისგებლობას ავიღებ ჩვენ ცხოვრებაში, გავაცნობიე ერებთ, ამას გადავხარშავთ, მით უფრო დიდი ადამიანები ვიქნებით და ეს არის ჩვენი პირდაპირი მოვალეობა და გადის ჩვენს თავმოყარეობაზეც, რომ ჩვენ დიდი ადამიანები ვიყოთ და არა მარტო ჩვენი თავის მართვა შევძლოთ, არამედ შეხოდეთ თვითონ გადაწყვეტილებით. ხშირ შემთხვევაში ეს ძალიან დიდი პასუხისმგებლობა საკუთარი თავის მიმართ რომ აი იყო აი მაგალით რაღაცაზე არის ძალიან დამწლელი და სტრესის აი სტრესი მაქვს ძალიან დიდი რაოდენობით. აი პირადი მაგალითით ყველაფერს ყველაფერს ვიღებ ესე თქვა ჩემ თავზე ყველა ასოცირდებას ადამიანების მიმართ სამსახურის მიმართ უნივერსიტეტის პირად აი და იმდენად გადავიღალე და იმდენად სტრესში ვარ რომ ვერ დაგეთანხმებით რომ ეს კარგია და ანუ როგორ არა გამზრდის მე სამომავლოდ მაგრამ ასე ერთბაშად ესე მოგროვება სტრესული გარემოში კიდევ ეს სტრესი ეს პასუხისგებლობები ძალიან გძურავს ყველანაირად ვცდილობ ხოლმე რომ ეს ანუ არის ერთი მომენტი, იცით რა არის, რაც არ მოგწონთ, ის ყოველთვის დაგხლით, ხვდებით? მე მაგალითად ყოველთვის განვერიდები ხოლმე ისეთ სიტუაციას, რომელიც არასაჩემოა, ხვდებით? თუ კი ბედნიერებას იღებ, თქვა, რაც არ უნდა მძიმე ტვირთი იყოს. ის სიმძიმეს ახალ წარმოა. რაღაც მოლოდინი აქვს, რომ მოლოდინი რომ არ ქონდეს, არც ავიღებ, ხო, ახლა პასუხისგებლობას, მაგრამ აი ეს молодინიც ხლის უკვე ადამიანს მე რე რომ ელოდები ელოდები ელოდები და დასასრული რომ აღარ აქვს ერთი ჩევა შემიძლია რომ მოგდეთ თქვენ პირად გამოცდილებებს ნუ მოარგებთ საზოგადოებრივ მართებულობას ნუ განსაზღვროთ თქვენი პირადი გამოცდილებებით რა ზოგადად იმიტომ რომ კონკრეტულ შემთხვევაში და კონკრეტულ კაზუს გამონაკლისებით შეგვიძლია ანუ მდგომარეობით სუბიექტის ასე შემდეგ ნებისმიერი მართებულობა საზოგადოებრივი დავაყენოთ ეჭვის ქვეშ ან მოსაზრება და ამიტომ არ გამოგვადგება ერთგვარად ჩვენი სუბიექტური ხედვები და დამოკიდებულება, როდესაც მართებულ მართებულ მიდგომებზე გვექნება რა, მსჯელობა რა. ასე რომ ტრაგედია არ არის ერთი სიტყვით, შენი მდგომარეობა, ჩაულებრივი შეიძლება ნორმალური ტრაგედია იყოს და დაძლევა. რუსუდან აა ძალიან კარგი გოგო ხარ და მადლობას გეტყვი იმისთვის, რომ შეპასუხისგებლობის აღება შეგიძლია და უნდა გითხრა, რომ ძლიერ ადამიანებს შეუძლიათ მხოლოდ ეს. უბრალოდ შენ შეიძლება პრიორიტეტებად გადაანაწილო ეს ყველაფერი. შენს თავს უბრალოდ სულ არ მისცე დაძაბულობის, აი ესეთი სტრესში ყოფნის საშუალება და შენს თავს მისცე უფლება, რომ ცოტა ხანი დაისვენო. შეიძლება შენ თავს რაღაცა სურსხვებზე ზრუნო და შენს თავზე იზრუნო. ამის გადანაწილება და აი მის წორად მიდგომები შენ ბევრ ამეს მოგცემ ცხოვრებაში, თუმცა ის რომ შენ ძლიერი გოგო ხარ და პასუხისმგებლობა გაქვს აღებული შეცხოვრებაზე ამას გილოცავ. ეხა იფიქრე იმაზე, როგორ შეამსუბუქო შენ თავს, როგორ მისცეს სულიერ საშუალებას, უფლება რომ შენ ის ყველაფერი უფრო შეთვის იყოს არა რაღაცა ტვირთის ფორმით, არამედ უფრო იყოს რაღაცა თავისუფლების ხრი მოცემული და ბევრს მიახდე ცხოვრებაში. ძალიან დიდი მადლობა, კაპიტანი. აა შეიძლება რაღაც კითხვა რომ დავსვა? შეიძლება მე დავასრულე და ახალ შეკითხვებზე გადავალ ძალიან დიდი მადლობა ძალიან საინტერესო იყო თქვენთან შეხვედრა ძალიან კარგი კომუნიკაცია იყო მე ველოდები თქვენგან შეკითხვებს ასე რომ მზად ვარ გიპასუხოთ და მაინტერესებს ასევე თქვენი მოსაზრებებით რამი გაქვთ დღევანდელი ტრენინგი ჩემგან ჩემგან როგორც ნინოსგან რას წაიღებ დღევანდელი დღიდან და დღევანდელი 1 საათიდან. კი ბატონო. ისმინდა რომ შეგახსენოთ აა იმაზე რომ თქვით საკვებზე რომ საუბრობდით და თქვით რომ რაღაცას გავიხსენებო. ბუტერბროდი ის რო გიყვარს, ხო? ხო. ჰამბურგერი. ჰამბურგერი. კი ბატონო. კი ბატონო, კიდევ იმეს ხომ არ გაქვთ შეკითხვები ამ ჰამბურგერის ემოციებზე მოუყვები? და კიდევ მინდა თქვა ის, რომ ბოლოს რაღაც სლაიდი რომ გვაჩვენეთ, იმან გამახსენა. ზოგადად ძალიან იშვიათად ბრაზდები, მაგრამ თუ გავბრაზდი, მართლა ძალიან ცუდი გაბრაზება მაქვს. და არ ვიცი, მაინტერესებს თქვენ რას ფიქრობთ. მაგალითად, ბოლოს გავბრაზდი შარშან. უნდა იგროვე ფიგროვები და ერთიანად როგორც ვულკანი ისე უშვებ, ხო? და მე ადამიანები გაუგებრობაში მოდიან, შეიძლება ისეთ რამეზე გაბრაზდე, რაც იმ მომენტში არ იყო გასაბრაზებელი, უბრალოდ და სხვა უფრო გასაბრაზებელზე თავშეკავება. ანუ ამ დროს ადამიანები გაუგებრობაში არიან და შენ აფექტის მდგომარეობაში, ანუ ნახე როგორ არის ვულკანი ვითი ფქვევი მაშინ, როდესაც ვეღარ ითმენ და ან ემოციების <clears throat> გადა ცილება არ ხდება. ან უნდა ისწავლო მოგწონს თქვა, არ მოგწონს თქვა და ანუ სხვებიც არ ჩააყენო ისეთ მდგომარეობაში რომ შეზე თქვან რომ რა გორი არის, რა ქვია, აფეთქება იცის რატო გამიბრაზდა და მე პირველ რიგში შენ არ დააზიანო შენი თავი, ხო? მოთმენით, ანუ ეხა ეს სხვა ტრენინგის თემაა, მაგრამ იმას, რასაც ჩვენ ვითმეთ, სხვადასხვა ორგანოზე ხდება ამის გადასვლა და ხდება სხვადასხვა აი მოთმეის შემთხვევაში, მაგალითად ერთ კეთყვი, რომ ამ დროს ყელის არ ეზიანდება და ჩიყვი ვითარდება, ანუ სხვადასხვა დაავადებები ჩდება ამ დროს და გირჩევ რომ ანუ უბრალოდ თქვა თქვა, ანუ იმას, რასაც ფიქრობ. კი, ამ ბოლო დროს სწავლობ რა და ვამბობ ხოლმე. უგმესი მადლობა ბატონო ნინო გეთანხმები. ყველა ფერს შეკითხა და გესაჭ ბატონო ნინო, ჩვენ სადაც არ უნდა ვურთიერთობდეთ, ეს იქნება თქვათ ოჯახში, ოჯახის წევრებთან თუ სამსახურში, თუ სამეზობლოში, თუ სამეგობროში, მეტ მეტ ნაკლებად ჩვენს გვაქვს ასე ვთქვათ რაღაც წარმოდგენა, ვთქვათ ჩვენს ქმედებაზე თუ სიტყვაზე თქვათ ეს მეორე მხარეს როგორი აღქმა ექნება და როგორი რეაქცია შეიძლება გქონდეს. ისევე როგორც მათაც უნდა გქონდეთ წარმოდგენა, თქვათ ჩვენ როგორი დამოკიდებულება. კი ბატონო. მე ასე მგონია რომ სადაც არ უნდა ვიყოთ რაღაცა ეს თუნდაც ემოციების გამოხატვა არის ადამიანებს შორის სოციუმში ურთიერთობების გარკვეული რაღაცა ფორმა მაგალითად ყოველთვის ვერიდები რაღაცა თქვან გავაკეთო თუ ვიცი რომ მეორე ადამიანისათვის ეს შეიძლება იყოს რაღაცით ცოტა გამაღეზიანებელი და კი ბატონო მოლოდინები მაქვს და ფიქრობ რომ მათაც უნდა იფიქროს იმისთანაც იმას ვითხოვ მათაც მე რა შეიძლება რომ გამაღიზიანოს თუ ჩვენ ამას დავალაგეთ აღარ მოგვიწევს მე ეს რადიკალური რაღაცეები რომ თქვათ აი გაგვიჭirdეს ემოციების მართვა თუ ვიცი რომ მაგალითად ადამიანს იუმორის გრძნობა მაინც და მაინც არა აქვს ისე როგორც შეიძლება რომ სხვას კონდეს თქვათ მეორე მეგობარს აუცილებლად უნდა გავითვალისწინო და ვთქვათ ეს იუმორიც უნდა მოზომილი მქონდეს მასთან. ისევე როგორც მანაც უნდა მოზომოს, ვთქვათ მე თუ რაღაცა მაგისიანებს. მე მგონი ფაქტიურად ხტობები ყველგან თუნდაც ოჯახშიც და გარეთაც ამაზე უნდა იყოს საწყობილი. და ამასაც ალბათ ფსიქოლოგიურ განათლებასაც ისეთივე განათლება ჭირდება, ალბათ ძალიან დაწყებითი საფეხურიდან და საბავშვო ბაღიდან მე ვამბობ, როგორც ანბანის რო სწავლობთ რაღაცა პერიოდში და რაღაცას რო სწავლობთ. მე არ ვიცი ახლა თქვენ როგორც პროფესიონალი როგორ დაეთანხმებით, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში მე ამას აი ამ კუთხით უყურებ. რაღაც valdebulebebia, თითქოს ის მე ხშირად ვიმეორებ ის რაც კანონით არ არის განსაზღვრული, ამას აკანონებს მორალი, ხო? რაღაცა თუ მე მინდა იმ ადამიანთან ურთიერთობა და ჩემთვის ეს ურთიერთობა ღირებულია და მნიშვნელოვანია და ფასეულია, ალბათ ციგების ჰარმონიულობისათვის მე უნდა განვიხილო გინდა ფსიქოტიპი დაარქვით, მისი გინდა ხასიათი დაარქვით, მე გინდა თუ ხასიათობა რაღაცაში, მე ალბათ უნდა გავითვალისინო და მანაც ჩემი რომ ეს ურთიერთობები გამოვიდეთ და ეს რადიკალიზმამდე და ურთიერთობების გაცხადამდე არ მევიდეს საქმე ეს ორივე შემთხვევაში აქ მართალ მტყუანზე არ არის ლაპარაკი სტრესი თარდება ორივე მხრისთვის ბატონო ქაბატონო ანა ძალიან ძლიერები წვეტენ ურთიერთობას, მეგობრები წვეტენ ურთიერთობას, თუ მეზობლები წვეტენ ურთიერთობას, მართალი მტყვანი ვინ არის, აქ არ არის ორივე მხარესთვის ეს არის მე სტრესი, რომელიც შეიძლება ძალიან დიდხანს გაყოლოს. აი თუ ჩვენ ვისწავლით, რომ აქამდე არ მივიდეს ეს და რაღაცები გავითვალისწინოთ, ეს იქნება ყველაზე კარგი. მადლობა. ქალბატონანე, ძალიან კარგი შეკითხვა და ძალიან დიდი მადლობა ამისთვის და მე ხა გეტყვით, სად ხდება ამის რღვევა? აა ესე იგი, ჩვენ როდესაც ვიზრდებით, როდესაც პატარები ვართ, ხო? ანუ უფრო სწორად დედის და შვილის სიყვარული არის უპირობო და უპირობო სიყვარულით გვიყვარს მაგრამ როდესაც პირობები დგება ჩვენ შორის მაშინ ირღვევა ეს ყველაფერი და პირობები გვიყვარს თქვენ ხა თქვით რომ ადამიანები რომლებიც არიან ასეთ თქვენთან უნდა იყვნენ პირობიტები ანუ ისეთები კი არ გინდათ რომ მიიღოთ ადამიანები და ჩვენ ზოგადად ეგრევე არა პირობიტობაზე არ მეთქვავს რომ ასეთი თوار იქნები და არ ვი ანუ არა მაგრამ ანუ მაინც ვამობენ თუ 100-სანი არ იქნები და კარგი შვილი არ ხარ ასე არა ზოგადად ურთიერთობა ადამიანს ხო ვერ შეცვლით, ეს მისი ფსიქოტიპია. ის უნდა მივიღოთ ისეთი როგორიც არის, მაგრამ ურთიერთობაში უნდა გავითვალისწინოთ, რა მოწონს, რა არ მოწონს, თქვათ, რამ შეიძლება გააღიზიანოს და აი ეს რაღაცა უკრო ზღარი უნდა დავიცვათ, რომ არ გადავიდეთ. უნდა დავიცვათ და კარგი იქნება. დაიცვათ შეთან ურთიერთობაში. კი ბატონო, რა თქმა უნდა, უნდა დაიცვათ. ამაზე საუბრობდი სწორედ. ნინო, თუ შეგიძლია მეგობრობა ადამიანთან, მეგობრობ როგორიც არის, ხო? თქვენ ახლა ძიძა ციფრა მაინტერესებს, მაგრამ კი ბატონო ზოგადად ვამბობ ოჯახის სიკეთე შემდეგ კითხვას გავცოთ თუ შეიძლება როგორიც არის ოჯახის სიკეთე ურთიერთობებზე და როგორადაც არ უნდა გავგავბრაზე გავბრაზე ჩილზე მეორე წუთას ვიხუტებ და ვეფერებით ეს მოსულობა გარეთ ვაპარაკოთ ხო სადაც ეს შეჯახების რაღაც კი ბატონო მიიღეთ ისეთი როგორიც არის რა თქმა უნდა ჩემი კარის მეზობელი როა ვიღებ ისეც როგორიც არის თავის ყველა პლუს მინუსი ჩემი მეგობარი როა ვიღებ ისეც როგორიც არის და როგორიც ვთქვა თანამშრომელი თუ თუნდაც აი რომ ხდება გაჩერებაზე ხშირად და ვესალმები, ხო? მაგრამ თუ მე გავითვალისწინებ მას რა მოწონს, რა არ მოწონს და ისიც გავითვალისწინებს, ვთქვათ, რამ შეიძლება მე გამაღიზიანოს, ეგ კარგი იქნება, ეს ჩვენი ჩვენი სამართავი არ არის. ჩვენ შეგვიძლია უბრალოდ ჩვენი მოქმედების, ჩვენი სამართავი, რაც არის, ვთქვათ, პასუხისმგებლობის ქვეშ არის ჩვენი სამართავი. არის თავი. ჩვენ სხვას ვერაფერზე რო ვასწავლით, ვერავის ვერმართავ. აი ეს ის სწორად რომ ჩვენ გავითვალისწინოთ და ჩვენი თავი მართოთ. ისიც თუ გაითვალისწინებს და საკუთარ თავს მართავს, ძალიან თავისუფლებები გამო. კი ბატონო, შემდეგი შორენა არის. შეიძლება ეს ეს პატარაზის შეკითხვას მოგცეთ. ნინო, რა მაინტერესებს? იცით, თქვენი ოქროს წესი, აი ბრაზის დაძლევის. კი, გეთანხმებით რომ არ უნდა შევიკაოთ ბრაზი, იმიტომ რომ შეკავებული ბრაზი იწევს უამრავ უკუჩვენებებს. თქვენი ოქროს წესი თუ შეიძლება რომ მოვისმინოთ. მადლობა. ძალიან დიდი მადლობა. მე ანუ ზუსტად მე ანუ ვცდილობ რომ ადრე ანუ როდესაც არ ვიცოდი და არ მქონდა ეს ვთქვათ ეს მიღებული გაცნობიერებული ჩემში ყოფილა რომ მეც რაღაცა დამითრგუნი არ მithქვამს მაგრამ მე აი ზუსტად როგორც წეღან თქვა აღარ მახსოვს რომელი იყო მე მგონი ქალბატონმა ნანამ თქვა ხო სუბლიმაციის გზით ანუ ამუხეთქის გზით ხდებოდა ეს ყველაფერი და ეხა რა თქმა უნდა როგორც რასაც ვფიქრობ, იმას ვამბობ და უფრო თავისუფალი ხარ ყველაფრისგან. ანუ წის ამბობ, რომ წის, მიხარია, ამბობ, რომ მიხარია და ამ გზით უფრო ჰარმონიული ხარ, როგორც საკუთარ თავთან, ისე სამყაროსთან, რაც თავარია ხარ მართალი. არიწუები. ანუ ამბობ, რომ მადლობა, მადლობა დიდი. ხო, რაღაცა გვეწინა და მალავთ, ხო? ერთი ანუ როცა მალავ რაღაცას როცა გეწყინა ხო შესაკუთარ თავთან ხარ მაში დისონანსში და შესაკუთარ თავს ატყუებ არავის არ უნდა მოატყუო პირველ რიგში საკუთარ თავს ერთ კითხვას დავსვრ თუ შეიძლება აი მე ვეძახი ამას ჩანერგილ იმპულსებს ან ემოციებს ადამიანში ანუ არიან ადამიანები რომლებიც მაგალითად ვიღაცამ ასე ვთქვათ ჩაუნერგა ეს ემოციები და ანუ მისი ზეგავლენის ქვეშ არის ეს ადამიანი თვითონ არ იცის მაგრამ სხვას უნდა რომ პირობიტად იყოს გაბრაზებული არის გაბრაზებული იყოს შეყვარებული არის შეყვარებული და ასე და როდესაც ესეთი ადამიანი თქვათ იმყოფება შორ მანძილზე და თქვათ ტელეფონით გიკავშირდება ანუ ფიზიკურად შენ არ ხარ მის გვერდით ხო და რაიმე საფრთხეს წარმოადგენს ან შეიძლება ვიღაცას რაღაცა დაუშავოს ნამდვილ შენ ხვდები რომ ეს არ არ არის მისი პირადი ემოცია და მას ვიღაცა მართავს. ამ კითხვა მდგომარეობს ამაში. თუ რაიმე ტექნიკა გვაქვს უცბად შევძროთ შორ მანძილზე რომ ამ ადამიანმა გააცნობიეროს ეს არის მისი ქმედება, ანუ რასაც გააკეთებს ეს მისი სურვილი არ არის ნამდვილში. რომ მას ვიღაცა მართავს, უცებ თუ გავაცნობიერებინოთ, რომ მან ეს ვთქვათ რაღაცა სამამულო შედეგი არ დაგხვდა და მე თვითონ არინანულ და რაღაცა შარში არ დაგხვდა. მე გეტყვით, ეხა ძალიან მნიშვნელოვანი რა არის? აი ამ დროს ძალიან მნიშვნელოვანი რა არის და ყოველთვის მექანიზმი რა არის? კოუჩინგის მექანიზმი რა არის? კითხების დასმა, და ასე ამოწურვა ყველა საკითხის, გაუცნობიერებელი საკითხების. აი, ამ ტექნიკას ვიყენებ ხოლმე, მაგრამ არის ის მომენტი, როცა არ გიცნობ, საერთოდ მოგაწოდა მომენტი. სწორად დასვი, შეკითხვა, ეს შენი აზრია თუნდაც. როდესაც აკითხს უძგები და სხვა, ეს შენი აზრია, ეს შენი ქმედება, აქ უკვე ადამიანს თუ უნდა და აქვს ის. დავაყენოთ თავის რეალობის წინაშე. თქვენ გაიცით თქვენ სხვა პასუხი კოუჩინგი არ იძლევა არც მზა რეცეპტებს, არც პასუხებს, ის უბრალოდ სულ შეკითხვებს და ამით შეგიძლიათ ამოწუროთ ადამიანს და თქვენვე დასვით ამის პასუხი თქვენვე გაეცით, რომ კითხვების საშუალებით გააცნობიერებინოთ მას, თუ ადამიანს აუცილებლად მიხვდება და აუცილებლად გაიგებს მას და მიახვედრებს იმას რაც უნდა, თუ უნდა და თუ აქვს სურვილი რა თქმა უნდა. სხვა შემთხვევაში ვერანაირი პრინციპი ტიპი ამას ანუ არ არსებობს ამისი მიხვედრი სხვა საშუალება და პრევენცია ამისთვის. აი ერთ რამესაც დავაზუსტებ და ყოფილა მე ყოველთვის ვითვალისწინებ რომ თვითონ ადამიანი არ დაზიანდეს თუნდაც ჩემი დასმული კითხვებით, მაგრამ არის სიტუაციები ხოლმე რომ ხანდახან უნდა მიიღოს ეს რაღაცა სტრესი თუ რაღაცა ისეთი კითხვა შეიძლება დაუცვა რომ არ უფიქრია მთელი ცხოვრება და უნდა იფიქროს რომ მივიდეს რაღაც შედეგამდე შეიძლება კივნეული იყოს და აი ამ მომენტში მაგალითად აღარ ვითვალისწინებ. კი შეიძლება ეცხინოს, ეთქინოს რა რაღაცა, გამწარდეს, მაგრამ მოდი რა მაინც დადექი რა შენ ამ რეალობის წინაშე, შენ თვალებში ჩახედე რეალურად სარკეში და ანუ შენი რეალობა დაინახე. ამ დროს კი იმ გამწარებულ ადამიანს თქვათ თუ იმ სტრესში მყოფ ადამიანს უფრო შეიძლება სტრესავ, მაგრამ აი ეს ალბათ მაინც მისაღებია, ხო აი თქვენ რას ფიქრობთ? მე ვფიქრობ თუ გინდა შეიძლება რომ გააცნობიერებინო ყველაზე და ატკინო მაგრამ გადაარჩინო რა აი როგორც ბოდიში და ხიჭვის ამოღება რომ ატკენ ხო ხიჭს ამოუღებ ატკენ მაგრამ მე მოურჩება თუ დაუტოვე ის ხიჭვი შეიძლება დაუჩერკდეს და რა ვიცი უარესი დაემართოს და ალბათ რაღაცა მომენტში შეიძლება არ მინდა რომ ვატკინო მაგრამ ეს მე თვითონ თურგუნავს ხოლმე ამ მომენტში რომ ამ ვინურდენ ჟარგონისთვის ბოდიში, მაგრამ აი ამ ვინურდენ სიტუაციაში ვარო მიწევს რომ ამ სიტუაციებში ცოტა შეიძლება შემოულაწუნე რომ გაიგვიძოს ასე თქო ცხოვრების აზრმოვით ასე მოდი კითხვებით წავიკითხოთ აა მადლობა დიდი მადლობა თქვენ აა ჰმმ კითხვები მე მგონი არ არის ეკო კითხები თუ აღარ არის კითხები აღარ არის და შეგვიძლია მგონი დავასრულოთ ძალიან დიდი მადლობა პირველ რიგში ესეც საინტერესო შეხვედრისთვის აბსოლუტურად ყველას გისურვებთ წარმატებებს თქვენს როგორც პირდაპირ ცხოვრებაში და ემოციების მართვაში ასევე სხვა ასპექტებში ძალიან დიდი მადლობა ქალბატონ ნინას ძალიან საინტერესო ლექციისთვის და იმედი მაქვს კიდევ უფრო შესაძლებლობა რომ შევხვდეთ მას ამ თუ სხვა ფორმატში გისურვებთ წარმატებას და კიდევ ერთხელ მადლობა. აი ხარ დიდი შემდეგ შეხვედრებს დიდი სიამოვნები დავეცლები თუ დაიგეგმება და აუცილებლად ძალიან დიდი მადლობა მეც ძალიან საინტერესო აუდიტორია იყო ძალიან კარგი კომუნიკაცია ორგვარი ძალიან მოხარული ვარ ხოლმე ასეთი შეხვედრების წარმატებას გისურვებ გისურვებ ემოციების გამოხატვას ყოველთვის დაიმახსოვრეთ, როდესაც გაგიხარდებათ თქვით, როცა გეწინებათ თქვით და თქვენთავს არასდროს არ მოატყუოთ პირველ რიგში. მადლობა, მადლობა. მადლობა თქვენ.